ማንሳት የምፈልገው ሌብነት ጋር የሚያያዘውን ሙስና ጋር የሚያያዘውን ችግር እንደ ሀገር ያለው አደጋ አጋጣሚ የሆነ ጥያቄውን ያቀረቡት የምክር ቤት አባል አሁን አልገቡም፣ ግን ጥያቄው የሁላችንም ስለሆነ ከሱ ጀምራለሁ። ቂመኝነትና ሌብነት። ቂመኝነቱ በመንግስታት መካከል ብቻ አይደለም፣ በፓርቲዎች መካከል ብቻ አይደለም። የአንድ ብልጽግና አባል የሆነ ሚኒስቴር አንስተን ሌላ የብልጽግና አባል የሆነ ሚኒስቴር ብንተካ የመጀመሪያ ስራው ቀድሞ የነበረው ሚኒስቴር ስም ማጥፋትና ማፍረስ ነው። የመጀመሪያ ስራው አንድ ዞን ተቀይሮ ሲመጣ የመጀመሪያ ስራው ቀድሞ የነበሩ ስራዎች መበተን፣ ቂመኝነት፣ አፍራሽ በጎደሎ እየሞሉ መሄድ ሳይሆን ማፍረስ። ቂም እንኳን ለሀገር ለግለሰብ አይጠቅም፣ ጎጂ ነው። ሌብነት ደግሞ ከዛ የባሰ ካንሰር። ኢትዮጵያ ምኗ ይሰረቃል? ምን አላትና ይሰረቃል? በነገራችን ላይ መኩራት የሚያስችሉ በጣም በርካታ ነገሮች እንዳለን ሁሉ በጣም የሚያሳፍረው ግን የኢትዮጵያ ጂዲፒ የአጠቃላይ ሀብት ብዙ ግለሰቦች ግለሰቦች ትላልቆቹ አይደሉ በአፍሪካ ውስጥ ካሉ ግለሰቦች ያንሳል። በነገራችን ላይ ናይጄሪያ በአመት ኤክስፖርት የምታደርገው ሀብት የኢትዮጵያ አጠቃላይ ጂዲፒ ያክላል። ከዚህ ነው እንግዲህ ሰው የሚሰርቀው። ስርቆት እንደ ወንዝ ነው። ወንዝ አንድ ግለሰብ ያን ወንዝ ለመሻገር ቢሞክር ማለፊያ መንገዱ ዋና መቻል። በአንድ ሀገር ውስጥ በአንድ ስርዓት ውስጥ አንድ ግለሰብ አልሰርቅም ቢል ልክ እንደ አንድ ዋና እንደሚችል ግለሰብ ነው። ወደደም ጠላው ጠላም ውሃውን ይነካዋል። ወደደም ጠላም በውሃ ውስጥ ማለፍ አለበት፣ ግን አይሞትም። ብዙዎች የሚወዳቸው ወዳጆች እንኳ ቢሆኑ ማሻገር አይችልም፣ ብቻውን መዋኘት የሚችለው ግለሰቦች ካልሰረቁ ዋና እንደሚችል እና ወንዝ እንደሚሻገር ግለሰብ ብቻ ይወሰዳል። ምናልባት በርከት ሰብሰብ ብለው በግሩፕ አስር አስራ አምስት ሀያ ሰዎች አንሰርቅም፣ ጥዩፍ ነው፣ ኃጢአት ነው፣ ነውር ነው ብሎ ቢወስዱ ደግሞ ጀልባ ሰርቶ አስር አስራ አምስት ሰው ቀዝፎ እንደሚሻገረው ማለት ነው። እንደ ግለሰቡ አይበሰብስም፣ ይሻላል። ብቻውንም አይጓዝም፣ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል። ግን ለሀገር ይህም ትርጉም የለውም። ለሀገር ድልድይ መስራት ነው። እግረኛውም እንዲጓዝ፣ ባለመኪናውም እንዲጓዝ፣ አዛውንቶች እንዲጓዙ፣ ህፃናት እንዲሻገሩ ውሃውን ከማየት ባሻገር ሳይፈቅዱ እንዳይነኩ የሚያደርገው ወንዙ ላይ ድልድይ መስራት ነው እንጂ ዋና መቻል አይደለም፣ በጀልባ መሻገር አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሌብነት የሚጠየፉ ግለሰቦች እዚህም እዚያም አሉ። አሁን አሉ ብዙዎቹን አመራሮች ስለምንከታተል ሌብነት የሚጠየፉ ሰዎች ጥቂቶች የግል ዋናተኞች ማየት ጀምረናል። ይሄን ወደ ቡድንና ወደ ሀገር ለማሻገር መጀመሪያ ጀልባ ሰርተን የተወሰኑ ግሩፖች የምንሻገር ቀጥለን ደግሞ ድልድይ ሰርተን ሁሉም ዜጋ የሚያልፍበትን መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል። አለበዚያ አደግን አላደግን ሌብነት ካለ ዋጋ ያለው ሽንቁር ቀዳዳ ስለሆነ የተንዛዛ አሰራር ጉቦ ሰጪን ይፈጥራል። ጉቦ ሰጭ ጉቦ ተቀባይ ይፈጥራል። ጉቦ ተቀባይ የተንዛዛ አሰራር ይፈጥራል። ቪሽየስ ስርክል ነው፣ አንወጣውም። ጉቦኞች፣ ሌቦች ባሉበት ሀገር ውስጥ ስለ ኢኮኖሚ እድገት ብቻ ሳይሆን አብሮ መኖርም አስቸጋሪ ነው። በነገራችን ላይ ከጥያቄ ከትስስር ባይኖረውም ቲፒኤልኤፍ ጋር በነበረን ውጊያ ወደዚህ በነበረን ውጊያ የብዙ ወታደሮች ኮማንደሮቻችን፣ ብርጌድ አዛዦች፣ ቁጥር አዛዦች አካውንት እየጠየቁ ብር ይልኩ ነበር። አንድ ሌብነት ላይ ስትበላሽ ውጊያ ውስጥ ትጠቀምበታል። አሁንም ቲፒኤልኤፎች የእኛን ጀኔራሎች አካውንት ይጠይቃሉ ብር ለመላክ ዛሬ የእኛም ጀኔራሎች አካውንቶች ይታያል። የእነሱም ትራንዛክሽን ያው እዚህ ባሏቸው ሰዎች ስለሚያደርጉት ይታያል። ወግድ የሚሉ ግለሰቦች አሉ። ይቻል ይሆን ወይ የሚሉ ሰዎችም አሉ። ስለዚህ ዋና የዋኙ የሚሻገሩ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህም እዚያም እየታዩ ሌብነቱ ግን ቅጥ የለውም። ድሮ እናቶቻችን ሳንቲም ሱቅ ቤት ተልከን ስንመለስ መልሱን ጉበን ላይ ያስቀምጣሉ። ጉበን ማለት የበሩ ላይኛው ክፍል ብዙም ጊዜ ጭቃው ስለማይሸፍነው እየቀደሉ ያስቀምጣሉ። ክፉ ክፉ ልጆች በርጩማ ላይ ይወጡና ከጉበን ላይ 10 ሳንቲም 15 ሳንቲም ይወስዳል። ይሄ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት አለ። ትክክለኛ ኮንሰርን ነው ፕሮፌሰር ያነሱት። ካልተረባረብን ያጠፋናል። የሚያሳዝነው ነገር ግን በተደጋጋሚ እንዳልኩት ሌቦች ሀብት አከማችተው ሳይበሉት እንደሚሞቱ እያየን፣ ሌቦች ሀብት አከማችተው ልጆቻቸውን ከሀሽሽ መታደግ እንደማይችሉ እያየን አሁን እንሰርቃለን። ሌቦች ልነግራችሁ የሚፈልገው ነገር ብር ታከማቻላችሁ እንጂ አትበሉትም። አፍሪካ ላይ ያከማቸ የትኛውም ሌባ አልበላውም። ሌላውን ሲሳይ የሆነ የእኛዎቹ ግን ችግሩ ውስኪ ለውሃ የሚጠጣ አሽሽ የሚያንቆረቁ ልጆች ያሉት ሌቦቹ ቤት ውስጥ ነው። ያልተገባ ሀብት ነው። አሁን የህግ ምናምን ትተን ስለ ራሳችሁ ቤተሰብ ስትሉ እጃችሁን ከሌብነት መጠበቅ ያስፈልጋል። በእኛ በኩል ኤርጎኖሚክስ ያለው የተከበሩ የምክር ቤት ጠያቂው ብቻ ሳይሆን ሁላችሁም እንደምታውቁት በፌዴራል መንግስት ደረጃ ሁሉም መስሪያ ቤት አፍርሰን ለማደስ ሞክረናል። የአፈ ጉባኤውን ቢሮ እንኳን አሁን አይቼው ቅናት አድሮብኛል። ሁሉም ቦታ ቆሻሻ ነገር ማጥፋት ተሞክሯል። ለምን ቆሻሻ ነገር ማየት፣ ቆሻሻ ነገር መስማት ያው ጭንቅላት ያየውና የሰማውን ፕሮሰስ ስለሚያደርግ የሚያውልን አጋግል ቦታ ስለሆነ ከምናየው ነገር በራሱ ለውጥ ስለሚያስፈልግ አብዛኛው የፌዴራል መስሪያ ቤት ኤርጎኖሚክስ ብቻ ሳይሆን አይሲቲም ጀምረዋል። ሰርቪስ በዛ ለመስጠት ሙከራዎች አሉ። እነዚህ ጉዳዮች ብልሹ አሰራርን ለመታደግ ያግዛሉ። ነገር ግን አቲቲዩድ ላይ ካልሰራ ሌብነት አስቀያሚ ነገር እንደሆነ ካላወቅን ዋጋ የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታም የለም። እንደምታውቁት ሀብታም የሚመስሉ ግለሰቦች ናቸው ያሉት። እነዚህ ግለሰቦች የመጀመሪያ ስራቸው ባለስልጣንን ሌባ ማድረግ ነው። የመጀመሪያ ስራቸው ባለስልጣንን ሌባ በማድረግ ማዘዝ የሚፈልጉ ግለሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። እነዚህን በጋራ መዋጋት ጥሩ ነው፣ መጥፎ ስለሆነ እንዲሁ መገልገል አለባቸው፣ እንዲሁ መታገዝ አለባቸው። በገንዘብ ልውውጥ ከሆነ ግን የትም አይወስድም። ለዚህ አቲቲዩድ ላይ የምንሰራው ስራ ህግ ላይ የምንሰራው ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ የምርመራ ጋዜጠኝነት በስፋት ይጀመራል። ኢቲቪ፣ ፋና እያንዳንዱን መስሪያ ቤት እያንዳንዱን ኮንትራት እየበረበሩ ማውጣት ይጀምራሉ። ይሄን ማስቆም የሚሞክር ማንኛውም ባለስልጣን ጊዜ አልፎበታል፣ ነው። ስራችሁን ግልጥ አድርጋችሁ መስራት ነው። የሚታይ ነገር ሚዲያ መጥቶ ሲጎረጉር ማንም ማስቆም አይችልም። ይጀምራል። በቅርቡ ህዝቡ እያንዳንዱ ሰው እንዲህ በጅምላ ሌቦች መባል የለብንም። ሌቦቹ ሌባ አይባሉም። የሰራ ሰው ደግሞ ሰርቷል፣ በዛ ደረጃ መከበር አለበት። ይሄን በሚዲያ እንጀምራል። ሁለተኛ ግምገማ ጀምረናል። ከዞን እና ከወረዳ ጋር የተነሳውን ግምገማ ብልጽግና በስፋት ጀምሯል። ብዙ ማስተካከያዎች እንደሚደረጉ ይጠበቃል እና ሌብነቱ በጣም ትልቅ ነቀርሳ ነው። እንኳን በኖርማሉ ስራ በውጊያም ሌብነት ልምምድ ሆኗል ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገርም ልንጋደል ልንተኮስ ቆመን ብር ምንላላክ ከሆነ ምን ያክል ችግር እንደሆነ አስቡት። እና አደገኛ በሽታ ነው፣ አደገኛ በሽታ ነው። በጋራ ተዋግተን መልክ ማስያዝ ይኖርብናል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የመንግስት መዋቅርና ሪፎርም በሚመለከት ላይ ብቻ ነው ሪፎርሙ፣ ታች የለም። ታች አሁንም ከቲፒኤልኤፍ ለውጥ የለውም ለተባለው እኔ ይጠራጠራለሁ ላይ መቀየሩ እጠራጠራለሁ። ላይ ተቀይረን ከሆነ ትልቅ ድል ነው። ታችኛው ከሱ ይደርሳል፣ ችግር የለውም። ግን አይመስለኝም። አልተቀየርንም። ገና ነን። ገና ገና ገና ብዙ ይቀራል። ግን ሪፎርም ጊዜ ይጠይቃል። የኮሪያ ሪፎርም ከአርባ እስከ አምስት ዓመት ወስዷል። ኦቨርናይት የሚሳካ ነገር አይደለም። አንድ ነገር ተቋም መቀየር በጣም ከባድ ነገር ነው። ብልሹ ተቋምን መቀየር በቀላል ምሳሌ ለመገንዘብ አንድ የአካላችን ክፍል ውጫዊ በሆነ ነገር ጥቃት ሲደርስበት ራሱን ለመከላከልና ለማዳን ከሚወስደው ሂደት ጋር ማያያዝ የተቋምን ለውጥ ለመገንዘብ ያግዛል። እጄ ቢላዋ ቢቆርጠኝ እና ደም መድማት ቢጀምር የመጀመሪያው የሲስተሜ ስራ የመጀመሪያው ስራ ደም በማርጋት አንደኛ ደሜ እንዳይፈስ መከላከል፣ ሁለተኛ ከውጭ ባዕድ ነገሮች ወደ አካሌ እንዳይገቡ መከላከል ነው። ደም የሚረጋበት ዋናው ሚስጥር ፍሳሽ ለማቆም ከውጭም ተዋሲያን እንዳይገቡ ለመከላከል ነው። ከዚያ በኋላ አይቆምም። የገቡ ምናልባት ሲቀደድ የገቡ አካላት ደግሞ ካሉ ውስጥ ያሉ ወታደሮች ውጊያ ያካሂዳሉ። ባዕዳን ነገሮችን ተዋክተው ይገላሉ። ከዚያም ለመንከባከብ አዳዲስ ቲሹዎች ይፈጥራሉ። ይሄ ሁሉ ፕሮሰስ ካለፈ በኋላ እንደተቆረጠው ሳይዝ ሳምንትም ሁለት ሳምንትም ሶስት ሳምንትም ማገገሚያ ጊዜ ካልተገኘ በስተቀረ ደም ስለረጋ ከውጭ አዳዲስ ቫይረሶች ስላልገቡ ወይም ስለተወጉ ቲሹ ስለተፈጠርን ብቻ ቁስሉ አሁን ቆስሎ አሁን ደህና መሆን አይችልም። ለማገገም ጊዜ ይፈልጋል። የተቋሞቻችን ነገር እንደዚሁ ነው፣ ጊዜ ይፈልጋል። እንዲሁ የሚሆን አይደለም። ለእኔ ተስፋ የሚሰጠኝ ነገር አንደኛ ሌሊት የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ማየት መጀመሪያ ፓውዛ እያበሩ ግንባታ የሚገነቡ ሰዎች እናንተ ታያላችሁ አታዩም? አላውቅም። በጣም ይገርመኛል። ሁለት ሰዓትና ሶስት ሰዓት እንቅስቃሴ የሌለበት ሀገር አሁን ፓውዛ እየበራ ህዳሴ ስትሄዱ ኮይሻ ስትሄዱ እኮ ተአምር ነው። ኢትዮጵያውያን ወጣት ሴትና ወንድ ልጆች እንዴት እንደሚራወጡ ማየት። ህዳሴ ደግሞ ሩቅ ነው መንገድ፣ በተለይም የአዲስ አበባ መንገድ አቶ ሞገስ የሚባል ሰው የሚመራው ቢሮ እና ሰራተኞቹ ሌሊት በፓውዛ ይሰራል። ይሄ አዲስ ልምምድ ነው። በእንጦጦ አይቼዋለሁ፣ በቦሌ መንገድ አይቼዋለሁ። ጠዋት ጠዋት 11 ሰዓት ተኩል 12 ሰዓት ብትነሱ ሴቶች፣ እናቶች በዛ ሰዓት ቁጥጥር ያለ አይመስለኝም። መንገድ በታማኝነት ይጠርጋል። ምንም እንኳን እኛ በኋላ ያሻል ብንጥልበትም ለይት ተነሱ ይጠርጋል። ይሄ ቀላል ልምምድ አይደለም። ግብርና ላይ የኤክስቴንሽን ሙያተኞች፣ ሕክምና ላይ ኮቪድ ጋር ተያይዞ የሕክምና ሙያተኞች የሚያደርጉት ነገር የሚገርም ነው። አንድ ሰው እንጦጦ ራንደምሊ ሲሄድ ተለቅ ያሉ ሰው ሸበቶ ሰው ላስቲክ ይዘው እንጦጦ በእግራቸው እየሄዱ ቆሻሻ ይጠርጋሉ። ጠየቁ። ማን ናቸው ብዬ ቮለንቲር ናቸው፣ ዜጋ ናቸው። ጊዜያቸውን አልባሌ ቦታ ፌስቡክ ላይ ከማጠፋ በሳምንት አንድ ቀን ሄጄ እንጦጦን ባጸዳ ያሉ የገባቸው ሰው ናቸው። ይሄን ማስፋት ያስፈልጋል። ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ መቶ ሀይ ስኩል አለ ብለን እናስብ። መቶ ሀይ ስኩል አንዳንድ ቀን ለማጽዳት ከተማውን ቢሆን እንጦጦን ቢሆን ሸገር ለማጽዳት ቢወስን፣ ለምሳሌ እንጦጦን ቢወስኑ መቶ ቀን ከተጸዳ በአመት ውስጥ ሶስት መቶ ስልሳ አምስት ቀን ነው ያለው። በሶስት ቀን አንዴ ቶቶ ይጸዳ ማለት ነው። ሰው በነፃ ማጽዳትን ካለመደ ከፍለኸውም አይሰራም፣ ሌባ ነው የሚሆነው። በነፃ ማገልገል መለመድ አለበት። ይሄን ደግሞ የተከበረው ምክር ቤት ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን ራሱም አርያ በመሆን ማሳየት ያስፈልጋል እና በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያለው ችግር ጊዜ ወሳጅ አታካሽ ነገር እንደሆነ ማየት ጥሩ ነው። ሁለተኛው ግን ቲፒኤልኤፍ ጋር አንድ አይነት አይመስለኝም። ምክንያቱም ብዙዎቹ ቲፒኤልኤፍን አያውቁም። ከዞን በታች አንድም ሰው ከዚህ ቀደም ዞን የመራ ሰው የለም፣ አዲስ ነው። በደማችን ውስጥ የቲፒኤልኤፍ አስተሳሰብ ከሌለ በስተቀር በልምምድ የላቸው አዳዲሶች ናቸው። ሌብነት ሊኖር ይችላል፣ አገልጋይ አለመሆን ሊኖር ይችላል፣ ጥፋት ሊኖር ይችላል። ግን ኤግዛክትሊ ከዛ ጊዜ ጋር የሚወዳደር አይመስለኝም። ያም ሆኖ ግምገማ እያደረግን እያጠራን እያስተካከልን እንሄዳለን። በዚህ ቢታይና ጊዜ እንደሚወስድ ከኛም በኋላ ቀጣይ ትውልድ ፈተና እንዳለበት ማሰብ አስፈላጊ ነው። ኢንስቲትዩሽን መፍጠር ቀላል ነገር ስላለ ከእስረኞች መፍታት ጋር ተያይዞ የተነሳው ጥያቄ በመጀመሪያ እጅግ ደስ ያለኝ ነገር ለማንሳት የተከበረው አቶ ክርስቲያን ከዚህ ቀደም እዚህ ምክር ቤት ውስጥ እንዴት እስረኛ አይፈታም ብለን እንጨቃጨቅ ነበር። እኔም ምክር ቤት አባል ሆኜ ይገርመኛል ለውጡ ከየትኛው ኤክስትሪም የት እንደሄደ ሳስበው ታስታውሱ ከሆነ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የነበራችሁ ታውቃላችሁ። በኢህአደግ ዘመን ለማጸደቅ ከምክር ቤት በፊት አራት አምስት አስር ስብሰባ አድርገን ማጽደቅ ብለን አሁን ደግሞ ማንሳት ችግር ሆነ። ኢትስ ቢግ ቼንጅ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማንሳት መንግስት ፓርላማው ቻለንጅ የሚያደርግበት እስረኛም ተፈቶ ቻለንጅ የሚደረግበት ዘመን በራሱ ጥሩ ነው። በቂ አይደለም፣ ስራ ይፈልጋል፣ ግን በራሱ ጥሩ ነገር ነው። ይሄ እንደ ትልቅ ለውጥ እና እንደ ደስታ ነው የምወስደው። ነገር ግን ጉዳዩን በሚመለከት ተደጋጋሚ ያነሳሁት ቢሆንም አሁንም ተጨማሪ በተነሳው መንገድ ለመግለጽ አንደኛ ጠላቶቻችን በቀየሱልን መንገድ መጓዝ አሸናፊ ያደርጋል። ጠላቶች ትራፕ ያዘጋጁልናል። እዛ ውስጥ እየገባን መያዝ የለብን። እኛ ለድል የሚያበቃንን መንገድ መቀየስ አለ ሁለተኛ የተከበረው ምክር ቤትና ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ቢያደርገው የሚመርጠው ነገር እኔ የተከበረው አፈ ጉባኤ ውሃቸውን ወስጄ ወይም ትርፍ ቃል ተናግሬያቸው ወይም አንድ ብር ሰርቄባቸው ይቅርታ መጠየቅ ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን እኔ መመክራችሁ በድላችሁ ይቅርታ ከምትጠይቁ ተበድላችሁ ይቅርታ የምትሰጡ መሆን የተሻለ እኛ የሞራል ልዕልና አለን። እናፈርሳቸዋለን፣ እንገላቸዋለን፣ እናጠፋቸዋለን ላሉ ሰዎች ምህረት መስጠታችን የሞራል ልዕልና ይሰጣል። ጉዳት የለው። ትንሽ ልባችንን ሰፋ አድርገን ማየት ጠቃሚ ነው። ሁለተኛው እንድናስተውል የምፈልገው ነገር ተፈጥሮ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ለሁላችንም ሁለት አይን ተሰጥቶናል። ግን ቆም ብላችሁ ብታስቡ ሁለት አይን ለምን በፊት ለፊት ተሰጠ? አንደኛው አይን ከግንባራችን አንደኛው አይን ከኋላ መሆን ነበረበት። ከፊትም ከኋላም እያየን መሄድ እንችል ማለት ነው። እግዚአብሔር ሁለት አድርጎ ሲያበቃ ሁለቱንም ፊት ለፊት ለምን አስቀመጠው ብለን መጠየቅ አስፈላጊ። አንዱ አይን ከኋላ አንዱ አይን ከፊት ቢሆን ኖሮ 50 ፐርሰንት ወደፊት 50 ፐርሰንት ወደ ኋላ ስለሆነ ሁልጊዜ ባለበት ሂድ ይሆን ነበር ማለት ነው። ለውጥ የለም። ፎርዋርድ ሉኪንግ ስለሚያስፈልግ ነው። ምንም እንኳን ብላይንድ ስፖት አልፎ አልፎ ማየት አስፈላጊ ቢሆንም ለመማር አልፎ አልፎ ማየት አስፈላጊ ቢሆንም እንደ ኢንስቲትዩሽን እንደ ሀገር ግን ወደፊት እያየን መጓዝ ያስፈልጋል። ወደፊት የሚያዩ ሰዎች ደግሞ ከኋላ የሚማሩ እንኳ ቢሆኑ የሚማሩ እንኳ ቢሆኑ ሙሉ በሙሉ ኋላ ውስጥ አይኖሩም። ሚሞሪ ላይ የዴፊኒሽን ችግር አለ። ሚሞሪ ማለት የዛሬ ዓመት የሆነውን እንዳለ ማስታወስ ማለት አይደለም። የዛሬ መቶ ዓመት የነበረውን እንዳለ ማስታወስ ማለት አይደለም። ሚሞሪ ማለት ትናንት ከነበረው መልካሙን ነገር ኤክስትራክት አድርጎ ነገን ኮንስትራክት ማድረግ ማለት ነው። ትናንት ከነበረው መልካሙን ነገር ወስዶ ነገን መስራት ነው እንጂ ትናንት በነበረው መጥፎ ነገር ውስጥ መኖር አይደለም። የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች አንድ ችግር አለባቸው። ኢትዮጵያን በሚመለከት ኢትዮጵያ በመሳፍንት ጊዜ ኖራለች። ኢትዮጵያ በኪንግደም በነገስታት ተገዝታለች። ኢትዮጵያ በሪቮሉሽነር ተገዝታለች። ኢትዮጵያ አሁን ያላት ቆዳ ሰፍቶ ጠቦ ያውቃል። አሁን ያለው ፖፑሌሽን ሰፍቶ ጠቦ ያውቃል። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ የሚል ስም መጠቀም የለብንም ብለው የሚያስቡ ወይም ኢትዮጵያ የሚለውን ስም መጠቀም የሚቸገሩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ቀላል የሆነ ምሳሌ ቀላል የሆነ እይታ በማየት አመለካከታቸውን ማስተካከል ይችላሉ። ይሄ ምንድን ነው? እኔ አሁን ያለኝ ተክለሰውነት፣ አሁን ያለኝ እውቀት፣ አሁን ያለኝ ንግግር ሳይኖረኝ አንድ ዓመቴ ላይ እየዳ በእጅና በገቢ በምጓዝበት ወቅት ስሜ አብይ ነበር። ከሶስት አራት ዓመት በኋላ ደግሞ በእግሬ መጓዝ ሲጀምርም አብይ ነበርኩ። ትምህርት ቤት ሲሄድም አብይ ነበርኩ። ሳገባ ስወልድም ዛሬም አብይ ነኝ። እኔ ማደጌና ማነሴ አብይ መሆኔን አይቀይረውም። የኢትዮጵያ ሳይንስ መስፋት መጥበቡ ኢትዮጵያ የሚለውን ስም አይቀይረውም። መሳፍንት የሚግዛው ንጉሥ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነች። ይሄ ቀላል ነገር የሚያስቸግራቸው ሰዎች ከትናንትና ውስጥ መልካም ነገር ኤክስትራክት ማድረግ የሚቸገሩ ናቸው። እውነት ነው የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን መቶ ሚሊዮን አልነበረም። እውነት ነው የኢትዮጵያ የፓርላማ ንግግር ይሄ አልነበረም። እውነት ነው በጣም በርካታ ፋክቶች አሉ ወደኋላ ያ ግን ኢትዮጵያዊ መሆናችን አይቀይረው አይቀይረው በሳይዝ በፖፑሌሽን በፖለቲካል አስተዳደር በነበረን ገቨርናንስ ስርዓት ምክንያት ስማችንን መቀየር ሳይሆን አሁን ላለው ሳይዝ ፊት የሆነ ማንነት መፍጠር ነው። ይሄ ደግሞ የሁሉም ሀገር ኤክስፒሪየንስ ነው። አሜሪካም፣ እንግሊዝም፣ ጀርመን የት ብትሄዱ ታሪክ አላቸው። ጠበው ሰፍተው ያውቃሉ። ወደ እኛ ጉዳይ ሲመጣ እኛ እስረኞች የፈታነው ለሶስት ጉዳይ ነው። አንድ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ዘላቂ ሰላም የጋራ ቤት ለመስራት ስለሚያግዝ፣ ሁለት የታሳሪዎቹ ሁለንተናዊ ሁኔታን ታሳቢ ያደረገ ሁሉ ሰኛ አልተፈታም። የተፈቱ ሰዎች ሁኔታቸውን ከግምት ያስገባል። ሶስተኛ ያገኘነውን ድል ለማጽናት ድል ማጽናት በጣም ትርጉም ያለው ጉዳይ ስለሆነ ለምንድን ያደረግነው ይሄ ጦርነት አደገኛ ነገር እንደሆነ ከዓለምም ከራሳችን ተምረናል። በዓለም ላይ ባለፉት ሶስት ሺህ አራት መቶ ዓመታት በተደረገ ጥናት ሶስት ሺህ አራት መቶ ዓመታት ውስጥ ዓለም አስራ አራት ሺህ አምስት መቶ ውጊያዎች አካሂዳለች። አስራ አራት አምስት መቶ ውጊያዎች እዚህ ውስጥ ሶስት ነጥብ አራት ቢሊየን ሰው ሞቷል። ባለፉት 3400 ዓመታት የዓለም ሕዝብ ከጦርነት ውጪ እፎይታ አግኝቶ የኖረው 268 ዓመት ብቻ ነው። 8% 92% ጦርነት ነው። ታዲያ ዓለም ከራሱ ታሪክ ካልተማረ ከምን ይማራል? አራት ቢሊዮን ሰው ሞቶብን ከ ሺህ ዓመት ውስጥ 268 ዓመት ብቻ እፎይታ አግኝተን ዘሬስት አንዴዛ አንዴዚህ አንዴዛ ውጊያ ውስጥ ኖረን ጥቅምና ጉዳቱን አመዛዝነን ትምህርት መውሰድ ካልቻል ከምን እንማራለን? 2015 ብቻ 52 ወታደራዊ ግጭቶች ተመዝግበዋል። ግጭት በየጊዜው የሰውን ሕይወት እየቀጠፈ እያወደመ የሄደ ነገር ነው። ከዚህ መማር በእጅጉ ያስፈልጋል። ወደኛ እንምጣ። ኢትዮጵያ ከጦርነት ተገላግላ የምታውቅበት ዘመን የለም። ሳይዝና ቦታው ይለያያል እንጂ የኢትዮጵያና የኤርትራን ጦርነት ብቻ እናስብ። ሰላሳ ዓመት የፈጀው ምን ነበር ያጋጨን? ኤርትራ የሚባል ስም አለ፣ ኤርትራ የሚባል ባንዲራ አለ፣ ኤርትራ የሚባል ድንበር አለ። ይህንን ተቀበሉና ራሳችን እያስተዳደን በኮንፌዴሬሽን አብረን ከወንድሞቻችን ጋር እንኖር የሚል ጥያቄ የኤርትራ ወንድሞቻችን አንስተው እኛ ጥያቄውን በሰከነ መንገድ እና በተለያየ አማራጭ ማየት ስላልቻል ሰላሳ ዓመት ኤርትራን አድቀን ኢትዮጵያን አድቀን ከዛም ገለን ከዚህም ሞቶ መጨረሻ ግን የዓላማ አልተሳካ። ኤርትራ ተገንጥላለች። ለምን ተዋከል? ሰላሳ ዓመት የሚገነጠሉ ከሆነ አሁን ምጽዋ ብትሄዱ የዛ ሰላሳ ዓመት ውጊያ ምን ያክል ጥፋት እንዳሳደረ በከተማ ውስጥ ይታያል። ይህን ነገር በሁለት መንገድ መገንዘብ አስፈላጊ ነው። በተለይ ከዓለም አንጻር ሰላም እናስቀድማለን። ለሰላም የሚከፈል ክፍያ ማንኛውም ነገር እንከፍላለን፣ ማደግ ስለምንፈልግ። ሰላም መፈለጋችን ክብራችን፣ ሰላም መፈለጋችን ህልውናችን የሚነካ ከሆነ ግን ተገደን ሰላምን ለማምጣት የምንገባባቸው ግጭቶች ይኖራሉ። ቲፒኤልኤፍን በሚመለከት ከብዙ ምክንያቶች አራት ወሳኝ ግልጽ አደጋ ሀገራችን ላይ ደቅኖ ነበር። እነዚህ አደጋዎች አሁን ያለው ሁኔታ ወዳለበት ደረጃ እንዲመጣ አድርገዋል። አንደኛ በስልጣን ላይ ከነበረበት ዘመን በተለየ መንገድ ከመከላከያ የሚተካከል ተቋም ለመገንባት የፌዴራል መንግስት ከዚህም ከዚያም ቀንሶ የሚሰጠውን በጀት እና ቀድሞ የሚያከማቸውን ሀብት ወታደር ለማዘጋጀት ሰፊ ስራ ሰርተዋል። ግድ የለም ወታደር እያዘጋጁ ሀገርን አደጋ ውስጥ ካላስገቡ ሌላውን ካልነኩ እንለፋቸው እንኳን እንዳንል እዛ መገንባት ብቻ ሳይሆን እዚህ መቦርቦር አለ። ቀድሞ የተሰገሰገ የተገማቸ ኃይል ስላለ ግማሹ ሪዛይን፣ ግማሹ እየወጣ ግማሹ ይህን እያዳከመ ያን የማጠናከር ስራ በስፋት ሲሰሩ ቆይተዋል። በሁሉም መንገድ ይሄ ነገር አደጋ ነው። ሄዶ ሄዶ የሀገር ችግር ውስጥ ያስገባል። ተቋም እያፈረሱ ተቋም መገንባት ያኛው ተቋም እኔ አይደለም ይሄኛው የራሴ ተቋም ገነባለሁ ማለት ምን ፍለጋ ነው የሚል ጥያቄ እንዲነሳ እንደ ትሬት እንዲታይ ያደርገዋል። ሁለተኛው ግልጽና የቅርብ አደጋ የቅጥረኝነትና ቅጥረኞች ማስፋት ባህል ነው። በአፋር ቅጥረኞች አሉ። የአፋር ሕዝብ ተረጋግቶ ወደ ልማት እንዳይገባ ምንዳ የሚከፈላቸው ስራ የሚሰጣቸው ቅጥረኞች አሉ። ትጥቅ ስልጠና የሚሰጣቸው በኦሮሚያ ቅጥረኞች አሉ። ትጥቅ ስልጠና፣ ገንዘብ። በአማራ ቅጥረኞች አሉ። በደቡብ ቤኒሻንጉል ቅጥረኞች አሉ። በየቦታው ቅጥረኞች እያደራጁ እያሰለጠኑ እያስታጠቁ ገንዘብ እየሰጡ አጀንዳ እየሰጡ ማደራጀት የራስ ኃይል ማጠናከር ብቻ ሳይሆን እዚኛው አካባቢ ሰላም የሚባል ነገር መኖር የለበትም የሚል በግልጽ በእቅድ የሚመራ ሙከራዎች አሉ። በእርግጥ ከዚህ ሁኔታ እኛም መማር ያለብን እሳት ለኩሶ እሳት እየሞቁ ሌሎች ማቃጠል እንደማይቻል አሁን ያለው ሁኔታ ትምህርት ለሌሎቻችንም ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት ኦሮሚያ ውስጥ ያለ አማራ፣ ኦሮሚያ ውስጥ ያለ ሌላ ብሔር 20 ዓመት፣ 30 ዓመት፣ 40 ዓመት፣ 50 ዓመት አብሮ ኖሮ ተዋልዶ ሲያበቃ አሁን ምንም ተጨባጭ አዲስ ነገር ሳይፈጠር ሰው ይገደላል፣ ይፈናቀላል። እነዚህ ሰዎች በቅጥረኞቻቸው ማፈናቀላቸው ብቻ አይደለም። ቀድሞ የተዘጋጀ የፕሮፓጋንዳ ቲም ስላላቸው መፈናቀሉን የምንሰማው ከእነሱ ነው። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ አፈናቅለው ዜናው የሚነግሩ እነሱ ናቸው። እና ተነስ አማራ ጠፍተሃል፣ ተነስ ኦሮሞ እንደዚህ ሆና ይላሉ። ኦሮሞና አማራም ከየዋህነት ብዛት በዛው መንገድ በዛው ቦይ ይከተላል። ማን ያፈናቀለው? ለምን አፈናቀለ? ምን ታስቡ ነው? ቆም ብሎ ኢሞሽንን ገቨርን አድርጎ ለማሰብ ሰው ይቸገራል። ይሄ ያሳለፍንበትን እናንተ እንኳን ምን ያክል ለተፈተናችሁ ታውቁታላችሁ። ቅጥረኞች እያበራከቱ እዚህ እያመሱ እዛ መደራጀት፣ እዚህ እያመሱ እዛ አለመነካትና ደግሞ የስላቅ ክፋቱ ሰላማዊ ክልል ብቻ ነው ማለት እና እኛ አንዴ የተፈናቀለ እሱን ስንጠግን፣ አንዴ የተጋጨ እሱን ስንጠግን፣ ሌላ ስራ ደግሞ እዛ መስራት ነበረ። ይሄ ለእናንተ በጣም በቅርበት የምታውቁት ነገር ነው። በዚህ ምክር ቤት እንኳን አብረን የነበርን ሰዎች በፎርማል ስብሰባ በእንደዚህ አይነት የፐብሊክ የሚያዩ ስብሰባ ሳይሆን በዝግ ስብሰባዎች እንኳን ምን ያክል በሰዎች ግድያና እስር የሚሳለቁ ሰዎች ምክር ቤት ውስጥ ዋና የሰብአዊ መብት ጠበቃ ሆኖ ለመታየት ሲሞክሩ አይተናል። ይሄ ሁሉ የዲዛይን ስራ ነው፣ ግጭት ማባዛት። ኢትዮጵያ በተረጋጋ መንገድ ሀሳቦቿን እንዳታሳካ ማድረግ፣ ቅጥረኞቹ ልክ እንደ ወታደር ማዘዝ፣ ምን እያደረጋችሁ ነው እያሉ ማዘዝ እኛ እሱን አንድር ስናደርግ በቃ እኛው ነው የምንሻልህ እኮ እኛ እያልን አትበጣበጥም፣ እኛ እንምጣልህ የሚል አይነት እምብዛም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ጥሩ ግብዣ ያልሆነ ግብዣ ለመጋበዝ ተሞክሯል። ሁለተኛው ፈታኙ ነገር ተቋም እየገነባ ተቋም ማፍረስ ብቻ ሳይሆን ቅጥረኞች እያበራከት ግጭትና መፈናቀል ማብዛት፣ በኢትዮጵያ መካከል መተማመንን መቀነስ ተሞክሯል። ሶስተኛውና አደገኛው ነገር የትግራይ ህዝብ በጣም ብዙ ችግር አለበት። እንደምታውቁት በስልጣን ላይ ባሉበት ዘመንም የሰሯቸው ስራዎች የትግራይን ህዝብ ከደህንነት ሊያወጣ የሚችል የትግራይን ህዝብ ከመታገዝ የሚያወጣ አልነበረም። ነገር ግን እነሱ ያንን ትተው ለጦርነት ህዝቡን ይቀሰቅሱ ነበር። በግራ በቀኝ ጦርነት ይነሳብሃል ብሎ መቀስቀስ ሰፊ ስራ ሰርተዋል። ይሄ ሁሉ እንደተጠበቀ ሆኖ የከፋው ነገር ግን ሰሜን ህዝብ ላይ ጥቃት መፈጸሙ ነው። ሰሜን ህዝብ ማለት ምን ማለት ነው? ወታደር እኮ አለን። ሰሜን ህዝብ ማለት እኮ ለትግራይ ህዝብ ጋሻ መከታ ሆኖ ሀያ ዓመት የጠበቀው ማለት ነው። እኔ ሶስት አራት ዓመት ልጅነቴን ትምህርቴን ጥዬ ይኖርኩበት ለመጠበቅ ማለት ነው። በጣም ትንሽ ልጅ የወንድሜ ልጅ በጣም ትንሽ ልጅ የሞተበት ማለት ነው። ብዙዎች ውስጥ የገበርንበት ማለት ነው። ያ ሰራዊት ለሰራ ውለታ እንኳን ሲባል ቢያንስ ቢያንስ ቢያንስ ጡት እስከ መቁረጥ መሄድ አልነበረባቸው። የአርሶ አደር ማሳ ምን እንደሚያደርግ ትምህርት ቤት፣ ጤና ጣቢያ ምን እንደሚያደርግ ታውቃላችሁ እናንተ። ደግሞ የድሃ ልጅ ነው። ምንም የተለየ ክላስ የወለደው አይደለም። በእነሱ ዘመን አብሮ የነበረ ነው። እና መከላከያውን ለማዋረድ ዝም ብሎ መስተራ መቀማት ብቻ ሳይሆን ለማዋረድ የተሄደበት ርቀት በጣም አስደንጋጭ ሰቅጣጭ ነው። ማጥቃት ሲባል ዝም ብሎ ውጊያ ብቻ አድርገን አናስበው። ሰምታችኋል። ብዙዎች በእግራቸው እንዲሄዱ፣ ብዙዎች በታንክ እንዲደፈጠጡ፣ ብዙዎች አሳዛኝ በሆነ መንገድ ህይወታቸውን እንዲያጡ፣ ክብራቸውን እንዲያጡ፣ ስብናቸውን እንዲያጡ አድርገዋል። በዛም የተወሰነ አልነበረም። ሰሜን እዝን አጥቅቶ መቀመጥ አይደለም፣ ሰሜን እዝን አጥቅቶ ማስፋት ነው። ጎንደር መያዝ ምናምን መያዝ ማስፋት ነው ፍላጎቱ እና እነዚህ ግልጽ አደጋዎች አራቱ አደጋዎች የፌዴራል መንግስት ሳይፈልግ በግድ ሀገሩን እንዲከላከል ሳይፈልግ በግድ የተቀማውን የሀገር ሀብት ትጥቅ እንዲያስመልስ ተገዶ ወደ ግጭት ገብቷል። ያው ግጭቱ ፎርማል በነበረበት ጊዜ እንደምታውቁት ነው፣ አጠር ያለ ጊዜ የወሰደ ነው። ይህ ችግር የገለጽኩት ያልገለጽኳቸውም ችግሮች በጣም በርካታ ናቸው። ለመፍታት በብዙ ሽምግልና ለምነናል። ሽማግሌዎች፣ ፣ሃይማኖት አባቶች፣ ፖለቲከኞች፣ የዛን አካባቢ ባለሀብቶች ለማነጋገር ስከኑ፣ ረጋበሉ። ጦርነት ከተፈጠረ ይበልጥ ትግራይን ይጎዳል። ጦርነት ለኩሶ በሰላም መኖር አይቻልም። እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ አፍሪካ ሀገር ግጭት ፈጥረን እኛ ኢትዮጵያ በሰላም ልኖር አንችልም። እንኳን ሌላ ሀገር የመን የተፈጠረው ግጭት፣ ሲሪያ የተፈጠረው ግጭት ለእኛም ተርፎ ስደተኞች አመጥቶብናል። አይጠቅምም፣ ሀገር ያፈርሳል። አሁን የሚጮኸው ሁሉ ሀገር ሲፈርስ ምንም አያደርግም። ምክንያቱም ብዙ ሀገራት ፈርሰው አይተናል። የሚቸገረው የአገሬ ዜጋ ነው። ይቅር ብዙ ተለምኗል እና ከልመናውን ብዛት ያው ታውቃላችሁ የነበረውን የእብሪት ልክ አንቻልም፣ አንደፈርም፣ አንነካም አይነት በጣም የተጋነኑ በትክክል ራስን ካለመመዘን የሚመጡ በሽታዎች በስፋት ነበሩ። ይሄ ሲሆን የመጀመሪያ መንግስት ስራ ጦርነቱን እዛው ማቀብ ነው። ሌላ ቦታ ሄዶ በሀገር ደረጃ መናጋት እንዳይመጣ እዛው ማቀብ ለማድረግ ተሞክሯል። የተሳካ ስራ ተሰርቷል ከሱ አንጻር። ሁለተኛው ልክ ውጊያው ሲከፈት ከሌሎች ሀገራትም በሀገር ውስጥ ያሉ ቅጥረኞችም በአንድ ጊዜ ተነስተው ለማመስ ነበር አላማው። እዛ ብቻ አይደለም፣ በየቦታውም እንዲቀጥል ነው ፍላጎቱ። ቢኮዝ በየቦታው ሲፈናቀል ችግር ሲፈጠር እኛ እንከፋፈላለን። እሱም እንዳይሳካ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። በግጭት ውስጥ ጥፋተኛ ያልነው ኃይል ጁንታ ያልነው ኃይል ላይ ብቻ ለማነጣጠር ተሞክሯል። አጥፍቷልና መደዳውን አላልንም። ለምሳሌ ከተሞች እኛ እስከነበርንበት ጊዜ ከተሞች ላይ ጥቃት እንዳይደርስ ከፍተኛ ጥረት አድርገናል። ከፍተኛ ውጊያው ከተሞች ውስጥ እንዳይገባ የተሞከረው ሙከራ በታሪክ ውስጥ የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊትና መንግስት በጉልህ የሞራል ልዕልና የሚያስቀምጣቸው ነው። ማይካድራ ላይ የተጨፈጨፈው ህዝብ ወንድምና እህት ተመሳሳይ ጭፍጨፋ ለማካሄድ ሳይሞክር በዲሲፕሊን የሰራበት መንገድ መቼም ቢሆን ታሪክ ያደንቀዋል። አሁን በውሸት ሊሸፈን ይሞከራል፣ ግን አይሞከርም። ታሪክ የሚያደንቀው ስራ ነው። እኛ ጁንታ ያልነው ጥፋተኛ ያለውን ሰው ስንይዝ፣ ወደ ህግ ስናቀርብ፣ በዛው ልክ በጀግንነት እየተዋጋም ቢሆን የተሰጠውን ኮድ ኦፍ ኮንዳክት የተሰጠውን የሩል ኦፍ ኢንጌጅመንት ተላልፎ አላግባብ ነገር የሰራ ያልነው ማንኛውም ወታደር ለህግ አቅርበናል። መርምረን ጠይቀን የእኛ ስለሆነ ስለተዋጋ ወንጀል ቢሰራም ችግር የለውም አላልንም። በነገራችን ላይ ጁንታ ያልነውን ይህን ሁሉ ጣጣና ኪሳራ ያመጣብንን ኃይልም ያሰርነውን የተከበረው ምክር ቤት ሄዶ ማየት ይችላል። እጅግ ዘመናዊ ዴሞክራሲያዊ በሚባል ሀገር በሚደረግ ልክ በነፃነት ነው እየቀለብን ያለ ነው። እንጂ አስረናልና እንግረፍ አላልንም። ገርፋችሁ ነበርና መገረፍን ይዩት አላልንም። በህግ ነው እንዲታዩ ያደረግነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ትግራይ በአጭር ጊዜ ውስጥ የነበረው ሁኔታ ከተቀየረ በኋላ ህዝቡ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ራሱን በራሱ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብቱ እንዳይሸራረፍበት ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። የነበረው ሂደት በሙሉ የሚያሳየው እሱ ነው። በክልሉ ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ እርዳታ በስፋት እንዲቀርብ ይሄ ድሃ ያልነው ኢንፍሌሽን ሞላበት ያልነው በጣም ቅድም ያነሳዋቸውን ችግሮች ያሉበት ሀገር ያለ የሌለ ሀብቱን አፍስሶ ከማንም ሀገር በላይ እርዳታ አቅርቧል። ከማንም ሀገር እናግዛለን ያሉ ሀገራትም አንዳንዴ ከመስመር እየወጡም ቢሆን እስካገዙን ድረስ በሚል ለማመቻቸት ሙከራ ተደርጓል። የመንግስት አገልግሎት በአጠረ ጊዜ ውስጥ እንዲጀመር አንዳንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይ በዛ ፍጥነት እንደዚህ አይነት ስራ የተሰራው ማለት በሚያስቸግር ልክ ለምሳሌ ቴሌኮሙኒኬሽን መልሶ ለማስጀመር ሰላሳ ምናምን ሰው ተሰውቷል። ዝም ብሎ አይደለም የተቀጠለው። ሰው እየቀጠለ እየተገደለ ነው። መብራት እየቀጠለ እየተገደለ ነው። መሰረተ ልማት ገንብተን ችግር እንፍታ ስንል ዝም ብሎ በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በህይወቱም ዋጋ ያስከፈለ ነበር። ግብርናን ዘንድሮ ለመጀመር ምርጥ ዘር ገዝተን ብቻ አይደለም ክልሎች ለምነን ማዳበሪያ፣ በሬዎች ተጎድተዋል ሲባል ትራክተር በስፋት ለማስገባትና ሰው ወደ ስራ እንዲገባ ጥረት ተደርጓል። የጤና ተቋማት፣ የትምህርት ተቋማት ስራቸው እንዲጀምሩ፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ስራቸው እንዲጀምሩ ጥረት ተደርጓል። ኦፕሬሽን ከጨረስን በኋላ እነዚህን ገንብተን መውጣት ብቻውን በቂ ስላልሆነ የተፈጠረውን አዲስ አድሚኒስትሬሽን አሰልጥነን ሪሶርስ ተጨማሪ ሰጥተን ፖሊስ ያስፈልገኛል ሲል ፌዴራል ካለውም መከላከያ ካለውም ሰብስበን ፖሊስ አሰልጥነን በየዞን ወረዳ መድበናል። ራሳቸውን ችለው ራሳቸውን በራሳቸው በሰላማዊ መንገድ እንዲያስተዳድሩ። ይህን ለማድረግ ባለፉት ወራት የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ እና ክልሎች ከመቶ ቢሊዮን ብር በላይ አፍስሰዋል። እንግዲህ የመቶ ቢሊዮን ብር ሌላ ነገር ላይ ብናውሎ ብዙ ችግር ሊቀርፍ ይችላል። ነገር ግን ቅድሚያ የነበረውን ቀውስ ማርገብ ይሻላል በሚል የተሄደ ሙከራ ነው። ከዚህ አንጻር ያገኘናቸው ውጤቶች ምንድን ናቸው? በዚህ ጉዳይ ገብተን ምንድን ያሳካ ነው የሚል ነገር ቢነሳ ለችግሩ ግንባር ቀደም የሆኑ የዚህ ጉዳይ ሀሳብ ምንጮች ህጋዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል፣ ለህግ ቀርበዋል። የተቀሩትም ዳግም እንደዚህ አይነት ጥፋት እንዳያደርጉ ሆነዋል። ይሄ በቀላል የሚታይ አይደለም። ሰሜን እዝ ነፃ ወጥቷል። ትጥቃችን ተመልሷል። ጎንደር፣ ባህር ዳር፣ አስመራ የሚተኮስበት ሚሳኤል ተመልሷል። የኢትዮጵያ ህዝብ በብድር የተገዛው ሚሳኤል መልሶ ኢትዮጵያን ከማጥፋት እንዲቆም ተደርጓል። ሰሜን ዕዝን ቀምተን ትጥቃችን አዳብረን እንደፈለግን እናደርጋለን የሚለው ሀሳብ የማይሳካ መሆኑን ማሳየት ተሞክሯል። ከሁሉ በላይ መከላከያን ሀገራዊ ቁመና ይዞ ጠንካራ ሆኖ እንዲገነባ በምንም መንገድ የማይገኝ መልካም እድልና ልምድ ተገኝቷል። መልካም እድል ከዚያ በፊት በነበረ ሁኔታ እኮ ብታቅድ ምንም ነገር ብታስብ የጥፋት ኃይሉ እኩል ስለሚሰማ ምንም ስራ መስራት አይቻልም ነበር። የሚያጠፋውም የሚያለማውም አንድ ነው። ሲፈናቀል የምታሰማራው ኃይል ግማሹ እያየ የሚል ነው፣ ወይም የእቅዱ አካል ነው። በዚህ ምክንያት መከላከያን ለማደራጀት ለማጠናከር እድል ተገኝቷል። ሁለተኛውና ኢምፖርታንት ነገር ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንን ለመከፋፈል፣ ግጭት ለመፍጠር፣ ለመለያየት የነበረው ፍላጎት ዜሮ ሆነ ባልልም በከፍተኛ ደረጃ የተለየ ውጤት አምጥቷል። ኢትዮጵያውያን ከምንጊዜም በላይ የሚደማመጡ፣ የሚተጋገዙ፣ የሚከባበሩ ሆነዋል። ይህን በተግባር አይተነዋል። ይህም ማጠናከር ያስፈልጋል። ግን ለመለያየት የነበረው መሻትና ፍላጎት እምብዛም የተሳካ እንዳይሆን አድርጓል። በእነዚህ ሁሉ ጥረቶች ያገኘናቸው ምላሾች ምንድን ናቸው ሲባል እንግዲህ ገንዘብ፣ ጊዜ፣ ሰው ሰውተናል። ብዙ ዋጋ ከፍተናል። ብዙ ድካም ደክመናል። በደከምነው ልክ አርባ ዓመት የተዘራውን የዘረኝነት መርዝ ልናጸዳ አልቻለም። የዘረኝነት መርዙ ሌሎች ተጨማሪ ጊዜና ሁኔታ ይፈልጋል። የነበረን መልካም ሙከራዎች ይህን ከመቀነስ አንጻር በቂ ነበሩ፣ ጠቃሚ ውጤት ተገኝቶባቸዋል ሊባል የሚያስችል አይደለም። ዘረኝነት ካንሰር መሆኑን ዘረኝነት አንዴ ከገባ ለብዙ ጥፋት የሚዳረግ መሆኑን ትምህርት ተገኝቶበት እንደሆነ እንጂ መርዙ ግን አልነጠፈም። ሁለተኛው በዝግጅት የተሰራ ቢሆንም በውሸት ፕሮፓጋንዳ የተካኑ ሰዎች በሀገር ውስጥና በውጭ ከኢትዮጵያ በተዘረፈ ሀብት ብዙ ሚዲያዎች በመግዛት የነበረው ቅስቀሳም ቀላል አይደለም። በእርግጥ መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ መገንዘብ ያለበት በፕሮፓጋንዳ ዘመቻው ይሄ ጥፋት ኃይል ብቻውን አይደለም የሰራው። የእሱን ሀሳብ የሚደግፉና ከጀርባው ያሉ የላኩት ኃይሎችም በስፋት ተሳትፈውበታል። ገንዘባቸውን አባክነዋል፣ በብዙ አጽፈዋል፣ በብዙ አስነግረዋል። የሀገር መከላከያ ሚኒስቴርም የከፈለው በመልከ ብዙ ዘርፈ ብዙ መስዋዕትነት ባጎረስኩ ተነከስኩ ሆኗል መልሱ። ያደረገው ጥረት የሚደንቅ ቢሆንም ጁንታው ንጹሐንን መሳሪያ ለማድረግ ያደረገውን ጥረት ለመከላከል በጣም ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። እንግዲህ የጁንታው አንዱ ስልት እሱ ሲገል ጀግና ሰራዊት ነው፣ እሱ ሲሞት ደግሞ ሲቪል ነው። ዩኒፎርሙን አውልቆ ተመሳስቶ ስለሆነ ቀጣዩን ስራ እየሰራ የነበረው በዚህ በኩል ያለው ኃይል ሲቪል ጋር ልጋጭም እያለ እንዲተው እሱ ግን ደግሞ በጣም አስከፊና አስቀያሚ የሆኑ ነገሮች ማድረግ እንዲችል እድል ለመፍጠር ተሞክሯል። መከላከያው እየተነካካ ኦቨር ሪአክት እንዲያደርግም በጣም ጥረት ተደርጓል። የታጠቀ ኃይል ነው። በህልውናው ሲመጣበት እና ሲነካካ የከፋ እርምጃ ሊወስድ ይችላል። ያ ሙከራ ተደርጓል። ሌላው የኛ ስህተት የምናጠፋቸውን ስህተቶች ለማግነን ተሞክሯል። በአንድ ኦፕሬሽን ውስጥ ሊያጋጥም የሚችል ችግር ነው የሚል እሳቤ ሳይሆን ለማግነን ተሞክሯል። ይሄው ሰራዊት ከኤርትራ ጋር በነበረው ውጊያ፣ ይሄ ሰራዊት ከሶማሌ ጋር በነበረው ውጊያ የሚፈጥራቸው ስህተቶች አንዳንዴም ከዚያ ያነሰ ስህተት ሁሉ ተጋኖ እንዲታይ ተሞክሯል። ከዚህ ተነሳንና ቁጭ ብለን እናጥናል። ምንድን ነው ያለው? እናውቃለን ከኢትዮጵያውያን ስሜት አንጻር ምን አይነት ምልከታ እንዳለ ለመገዘብ አንቸገርም፣ ግን እናጥናል። የዓለምን እናጥና፣ የእኛን ታሪክ እናጥና፣ ያለንበትን እናጥና፣ የሚሻለንን ነገር እንያል። አንደኛ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሰላሳ ዓመት ተዋጉ። መቼም ኢትዮጵያና ኤርትራ 30 ዓመት ሲዋጉ ሁሉ ሀሳብ፣ ሁሉ ፍላጎት፣ ሁሉ ትጥቅ፣ ሁሉ በጀት የነሱ ነበር ብለን ራሳችን አንሸውድም። ከጀርባዎቻችን ከፍተኛ ኃይሎች ነበሩ፣ በደንብ ያባሉን። በመባት ሂደት ውስጥ አስፈላጊውን ቅመሞች እየጨመሩ ነገሩ እንዳይቆም የሰሩ ኃይሎች ነበሩ። ምን አገኙ? የደቀቀች የደከመች ኤርትራ፣ የደቀቀች የደከመች ኢትዮጵያን ፈጠሩ። ብዙ ሰው ረገፈ፣ ብዙ ሀብት ረገፈ። መጨረሻ ያገኘነው ግን ሁለት የደቀቀ ሀገር ነው። ተባብሮ እንኳን ችግር መፍታት ወደማይችልበት ደረጃ የደረሰ ማለት ነው። አሁን ያለውን የትግራይ ሁኔታም ስንመለከት በእኔ ግምት ግጭቱ እንዲቆም የሚፈልግ ኃይል ብዙ አይደለም። እንዲሁ የተጋጨን የተጋጋጥን የተጋጋጥን የደቀቀች ትግራይ የደቀቀች ኢትዮጵያን ማየት ወዲያው ደግሞ አማራና ኦሮሞ እያሉ የደቀቀ ኦሮሚያ የደቀቀ አማራን ማየት ፍላጎቶች ያሉበት ነው የሚል ምልከታዎች አይተናል። አደገኛ ልምምዶች አይተናል። ለዚህ አንዱ ለምሳሌ ሐዋሳ ከሚባል ከተማ ለምሳሌ ነው። ሁለት ሰዎች መንግስት ጋር ይመጣሉ። እናንተ ምን ታደርጉ? ጁንታው ተኩስ ከፍቶባችሁ እንዲያስቸግሯችሁ እንዲያርጓችሁ ህግ ማስከበርማ የመንግስት እኮ ስራ ነው። እኛ ሐዋሳ አካባቢ ላይም እኮ ገጥሞን ያውቃል እያሉ ይነግሩናል። ሁለት ሌላ ሰዎች ደግሞ ከሐዋሳ ሄደው ጁንታው ጋር ሲያሟምቁ ሲጽፉ፣ ሲያሻሽሉ፣ ሀሳብ ሲሰጡ ይታያሉ። እነዚህ የሐዋሳ ሰዎች ከፋፍለው ያጫውቱን እንጂ ተመልሰው ይወያያሉ። ያው የሞኝ ነገር ብለው ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ላይ የነበረው ውርጅብኝና ሁኔታ ለቅሶ ከፍየሏ በላይ ነው ከሚባለውም በላይ ነው። አንዳንዴ ግራ ያጋባል። በጣም ግራ የሚገባኝ ግን ትግራይ አካባቢ ስለተፈጠረው ችግር መፈናቀል ምናምን የሚያነሱ ሰዎች ለኢትዮጵያ አስበው ነው ማድመጥ አለብን ብለን እንኳን እንዳንከተላቸው ተሳስተው ቤኒሻንጉል አይሉም። ቤኒሻንጉል የሚፈናቀለው ችግር የለውም፣ እሱ ብዙ ሰው አይደለም። ሌላ ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያጋጥም ችግር አንድም ሰው አያነሳም። ኢትዮጵያውያን ደግሞ ሁላችን እኩል ነን፣ የተለየ ነገር የለም። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነው፣ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ናቸው። ብዙ ነገር አይተን ከታሪካችን ተምረን ይሄ ነገር ወጣ ባለ መንገድ ማየት ይፈልጋል፣ በተቀደደልን ቦይ አንጓዝ ብለን እንድናስብ አደረገን። ወጣ ደግሞ አለ ዩክሬን አየን አሁን ዩክሬን ያለውን ነገር ምንድን ነው እየሆነ ያለው ዩክሬን ላይ ይመሳሰላል። ምስራቅ ዩክሬንና አሁን በሰሜን በእኛ ሀገር ያለው ነገር ምንድን ነው? ከኋላ ያሉ አክተሮች ምን ይመስላሉ? ዩክሬን ላይ የሚወሰን ውሳኔ ሪአክት የሚደረግበትና ኢትዮጵያ ሲወሰን ሪአክት የሚደረግበት አራምባና ቆቦ ለአንድ አይነት ሁኔታ ማለት ነው። ለምንድን ነው የአርማንያና እዛ አካባቢ የምታውቁት ግጭት በቅርቡ የነበረውን ለማየት ሞከር አፍጋኒስታን፣ ሲሪያ፣ ሊቢያ፣ የመን የገጠመውን ለማየት ሞከር። ገፋ አደረግንና ጃፓንና ኮሪያን ለማየት ሞከር። ያ ግጭት ያ ጦርነት ምን አመጣባቸው? ምን አይነት ውሳኔ እንደ ህዝብ ወስነው ነው ለውጥ ያመጡት? እነዚህ ሁሉ ካጠናን በኋላ በሀገሬ አባባል ለዶሮ በሽታ በሬ ማረድ ትክክል አይደለም የሚለውን ነገር አስገዳጅ ሆኖ አግጦ መጣ። የታመመው በሬ ነው፣ ዶሮ ነው። በሬ የሚታረድበት ምንም ምክንያት የለም። ተገደን የገባ ነው። በአሻን ሰዓት ማቆም ስለምንችል ማቆም ያስፈልጋል። ጥሞና ያስፈልጋል። ማስተዋል ያስፈልጋል። ከበሽታው ልክ በላይ ድካምና ከበሽታው ልክ በላይ ጊዜ ማባከን ተገቢ አይደለም ብለን የጥሞና ጊዜ ያስፈልጋላል። የጥሞና ጊዜ እኛንም ያስተምራል፣ ሌላውንም ኃይል ያስተምራል፣ የዓለም ህዝብንም ያስተምራል። ሌሎች ሀገራትን በቅንነት ከጉዳዩ መማር ከፈለጉ በተለይ ምስኪን የአፍሪካ ሀገሮች ለመማር እድል ያገኛሉ እና ጥሞና ያስፈልጋል። ቀስ ብለን ይህን ስናደርግ ግን በጣም በርካታ ውይይቶች አካሂደናል። ከትግራይ አካባቢ ብቻ እኔ ከባለሀብቶች፣ ከአድሚኒስትሬሽኑ፣ ከምሁራን በርካታ ውይይት አካሂጃለሁ ራሴ ከመሪዎች ከወታደራዊ አመራሮች ሰፋፊ ውይይት አደረግን። አንዳንዶች ግጭቱን ማስቀጠል ስላልተቻለ ነው የሚል አይነት ነገርም ይናገራል። የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ የምፈልገው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲገነዘብ የምፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ አስር ዓመት ሀያ ዓመት ውጊያ ማስቀጠል ይቻላል። ምንም ችግር የለም። ክላሽም አለ፣ ጥይትም አለ፣ ሰውም አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ የማይቻለው በአምስት ዓመት በአስር ዓመት እድገት ማምጣት ነው። ያልተለማመደው ነገር እሱ ነው። ለምሳሌ ከሁለት ሶስት ክልሎች ብቻ በሳምንታት ጊዜ ውስጥ በአንድ ሳምንት፣ በሁለት ሳምንት፣ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ መቶ ሺህ ልዩ ኃይል የሰለጠነ የታጠቀ የተደራጀ ማውጣት ይቻላል አለ ኦልሬዲ። አይ ልዩ ኃይል ላይ በቃ ሚሊሻ ነው የሚያስፈልገው ከተባለ በጥቂት ወራት በአንድ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ግማሽ ሚሊየን ሚሊሻ ከሞላ ጎደል የታጠቀ ከሞላ ጎደል መተኮስ የሚችል ማውጣት ይቻላል። እንደምታውቁት መቶ ሚሊዮን ሀገር ህዝብ ሀገር ስለሆነ ሌላ አንድ ሚሊዮን ወጣት ቀስቅሶ አሰልጥኖ ማስተማራት ይቻላል። ባለፈው ሰባት ስምንት ወራት በነበረው ውጊያ የኢትዮጵያ መንግስት ክተት አላወጀም። ታውቃላችሁ። ግጭቱን ማስቀጠል ይቻላል። ትርፉ ግን መግደል፣ መሞት፣ ዶላር በተኮስ ከሁለቱም ወገን ዶላር እየተኮስን በአንድ በኩል ደግሞ ረሃብ አለ እያል ሰው እየጨረስን ድል ልናመጣ አንችልም። የእኛ ድል በመግደል ላይ የሚቆም አይደለም። አይጠቅመንም ብለን ከተግባባን በኋላ የጥሞና ጊዜውን ከማወጃችን በፊት የሚሰሩ ስራዎች ነበሩ። በነገራችን ላይ የሰራዊት ማውጣትን በሚመለከት ያው ከዚህ ቀደም ሀሳቡን መግለጹ የራሱ ችግር ስላለበት ከወታደራዊ ዲሲፕሊንና ሚስጥር አንጻር አልተገለጸም። ግን አሁን ግልጽ ለማድረግ እኛ ወታደር ያወጣ ነው ትናንትና መቀሌ ወጣ ሲባል ስትሰሙ አይደለም። ከአንድ ወር በላይ የፈጀ ፕሮሰስ ነው። በአራት ግንባር ከፍለን እያወጣን ነበር። በአንደኛው ግንባር ትጥቆቻችንና ወታደሮቻችን ስናወጣ እናንተም አልጠረጠራችሁ፣ ጁንታውም አልጠረጠረም፣ ብዙ አላወቀም። ሁለተኛውን ዙር ስናወጣ ለምሳሌ ከምርጫ 15 ቀን በፊት ሰፊ ኃይል አወጥተናል። ብዙ ችግር አልነበረም። ሶስተኛው ኃይል ስናወጣ ነው ጥርጣሬ የመጣው። በርከት ያለ ኮምቦይ፣ በርከት ያለ ኃይል ታጥቆ ተጭኖ ከመሃል አካባቢ ተንቤን አካባቢ ያለው ጋር ሲወጣ በዚህ ጊዜ ሰፋ ያለ ህዝብ በማሰማራት ትጥቅ እየወጣ ነው፣ ሰራዊቱ እየወጣብን ነው በሚል እና በሌላም በሌላም ምክንያት በየቦታው መንገድ መዝጋት በየቦታው በጣም ሰፊ ስለሆነ ተጓዡ ኃይል አሁን እንደምነግራቸው አይደለም። አንዴ 2000 3000 መኪና በሚንቀሳቀስበት ሰዓት በኪሎ ሜትሮች ነው ጉዞ ያለው እና እዚህ መሀል መንገድ እየዘጉ ግጭት ለመፍጠር ጎማ መተንፈስ፣ መኪና ማቃጠል አይነት ሙከራዎች ተደርገዋል ተደርገዋል። ግን ከዛ ፊት የሰራናቸው ስራዎች ብዙ አልታወቁም ወይም በኋላ ሶስተኛው ተጠርጥሮ ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው ኃይል ከመሀል አካባቢ ከተለያየ ሰፈር ተበተኑ የነበረ ተሰብስቦ ሲወጣ እንደዛ አይነት ጥቃት ለማድረስ ተሞክሯል። አራተኛው ከመቀሌ ያወጣ ነው ኃይል መቀሌ አካባቢ ጠንከር ያለ ኃይል በብዙ በሺ የሚቆጠሩ መኪናዎች አሰልፎ የወጣ ኃይል አመቺ ቦታ ላይ ስለነበረ ጥቃት ያልደረሰበት ብቻ ሳይሆን መቀሌን በኃይል ተይዟል ለምትሉ ሰዎች ከመቀሌ መከላከያ ወጥቶ ቢያንስ ለሁለት ቀን ጁንታው አልገባም። ቢያንስ እዛ አካባቢ የነበረ ዝራዥ ደንሶ ሊሆን ይችላል። ግን ኃይሉ የገባው አርሚው እንደወጣ አይደለም። ቢሆን ኖሮማ ያ ሁሉ ሺህ መኪና ሲተለተል እንዴት ዝም ተብሎ ይለቀቃል? ይሞከር ነበር የተወሰነ ነገር እና እውነታው እሱ አይደለም። እውነታው ጥሞና ያስፈልገናል። አርሶ አደሩ ማረስ የሚፈልግበት ጊዜ ስለሆነ በእኛ ምክንያት አላረሰም አይባል፣ በእኛ ምክንያት ሰብአዊ መብት አይባል። እኛ እየሞከርን ያለነው ለመገንባት ነው። ይሄን ደግሞ ስናደርግ አድሚኒስትሬሽን አሰልጥነን አሰማርተን፣ ፖሊስ አሰልጥነን አስታጥቀን፣ አገርን ጠብቅ ብለን ከሞላ ጎደል መንግስት የሚመስል ነገር ፈጥረናል። አርሚ የከተማ ፖሊስ አይደለም። ራሱን ለተለያዩ ሚሽኖች የሚያዘጋጅበትን ነገር ማድረግ አለብን። ዝም ብለን ፋቲግ ውስጥ ማስገባት የለብንም የሚል ነገር ተወስኗል። እንግዲህ ውሳኔ ምን ጥቅም ምን ጉዳት አለው የሚለው ጠላትም ወዳጅም ቀስ ብሎ ጊዜ ወስዶ ማሰብ አለበት። እኛ ግን ሳንወስድ ለወራት ተወያይተናል። ውሳኔው እስካሁን ባለን ግምገማ ትክክል ነው። ለዶሮዋ ህመም በሬ አናርድም፣ አናበላሽም ብለው ወስነናል። ውጤቱን በጋራ እናያለን። ለዚህ ውሳኔ አንዱ የገፋፋን ነገር የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። የተፈናቀሉ ሰዎች መመለስ መመለስ እንፈልጋለን። ኮሮና አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ኦክሲጅን ችግር አለ፣ ቬንቲሌተር ችግር አለ፣ መዛት እንፈልጋለን። ፕሮጀክቶች ሁላችሁም የምትጠብቋቸው ፕሮጀክቶች አሉ፣ ማለቅ አለባቸው የምትሉ በጣም ከፍተኛ ሀብት የሚፈልጉ እነሱን ክፍት አስቀምጠን ዝም ብለን ገንዘብ ልናባክን አይገባም። ከስደት ተመላሽ ሰዎች አሉ፣ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎቻችን። እነሱ ላይ መስራት ያስፈልጋል። የግብርና ጊዜው እዛም እዚህም ኢምፖርታንት ነው። እርሻ ያስፈልጋል እና እኛ ስንወጣ ሰላም የሚገኝ ከሆነ እኛ ስንወጣ ነገር የሚረጋጋ ከሆነ ብናየው ነው ያልነው። ለምን? ለምሳሌ ቅድም ያነሳነው ኢንፍሌሽን የአንድ ቢሊዮን ብር ስንዴ የምናስገባ ከሆነ በተወሰነ ገበያ ሊያረጋጋ ይችላል። አንድ ቢሊዮን ዶላር። ነገር ግን አንድ ቢሊዮን ዶላር ስንዴ ለማስገባት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሎጂስቲክስ መኪና በሙሉ ጅቡቲ መሰለፍ አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን መኪና ጅቡቲ ማሰለፍ ትተን ከየቀጠናው ሚሊሻ እያዋጣ ወደ ሰሜን የምንልክ ከሆነ ሁለት ጊዜ መኪና መጠቀም አንችልም። ሎጂስቲክስ አቅማችን ወይ ሚሊሻውን ወይ ደግሞ ስንዴውን እንድንመርጥ ያስገድደናል። ስለዚህ ኢንፍሌሽን ለማስተካከል ገንዘብ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሎጂስቲክሱን በጣም ስለሚወስንን ያን ማድረግ ይሻላል። እንደ በቀደሙ ሚሳኤል ይተኩስብናል እንዳንድል ሚሳኤል ወጥቷል። እና አሁን ባለው ሁኔታ የጥሞና ጊዜ ያስፈልጋል፣ ቆም ብለን ማየት ይሻላል፣ ህዝቡም የው ብለን ነው እንግዲህ እኛ ከወጣን በኋላ ብዙ ዜና ይሰማል፣ <clears throat> ዜናዎች ይሰማሉ። ሰዎች በሃይማኖታቸው ይገደላሉ፣ በሰፈራቸው ይገደላሉ። መቼም የኢትዮጵያ መንግስት ተብሎ እንደማይሳበብ ተስፋ አድርጋለሁ። ስንኖርበትም እኛ ተብለን ስንወጣም እኛ የምንባል ከሆነ ደግሞ ትንሽ ፌር አይሆንም። እኛ ያኔም እያልን ያለ ነው ህዝቡን እንዲያገለግሉ የተመደቡ ሰዎች ባላግባብ በከተማ ውስጥ ባሉ ኤጀንቶች እየተገደሉ ነው፣ እየታፈኑ ነው ስንል ማንም ሰው በዛ ደረጃ ሊያራግብልን አይፈልግም። በጣም የሚያስደንቀኝ ነገር ግን እና እናንተም እንድትገነዘቡ የምፈልገው ባለፉት ጊዜዎች በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። እዛ አካባቢ ምንም አይነት የሚዲያ ጩኸት አላየንም። ሰሞኑ ግን እቺ ሁለት ቀን ዓለም አቀፍ ሚዲያው እያስተጋባ ያለበት መንገድ በጣም ያስገርማል። ኢትዮጵያውያን መንቃት እንዳለብን ያመላክታል። እንደዛ አይነት አፍ የሚያስከድን ምርጫ አካሂደን መዘገብ የተቸገረው ሚዲያ ከየት መጥቶ ነው አሁን እንደዚህ ድግስ ያሞቀው ብለን ማሰብ ይጠይቃል። ዋና ጉዳይ ግን እኛ በተቀደረልን ቦይ አንሄድም። መንግስት መቀየር አለበት፣ አሁን ያለው መንግስት አይመችም የሚል ሙከራ የሚያደርጉ ሀገራት እንዳሉ እናውቃለን። ለእነዚህ ሀገራት ያለን መልእክት ኢትዮጵያ እስከ ጸናች እስከ ቆመች ድረስ እዚህ ያሉ ግለሰቦች ስልጣን ላይ መቆም ሰከንደሪ ጉዳይ ነው። ተላላኪ እና የኢትዮጵያ ጥቅም የሚሸጥ መንግስት ከመሆን ደግሞ አንዴ ሳይሆን መቶ ጊዜ ሬጅም ቼንጅ ቢደረግ ይቻላል። ጥቅም ስለሌለው ግን አያዋጣም። የኢትዮጵያ ህዝብ በሪፈረንደም አሳይቷል ምን እንደሚፈልግ። ከእኛ ጋር ተከባብሮ አብሮ መኖር ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ያለው ነገር ብዙ ጠቃሚ አይደለም። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን የሚቀደድልን ቦዮች አሉ። ቆም ብለን ማየት ያስፈልገናል። ይሄም ኃይል ከፍተኛ የሆነ የግምገማ ችግር አለበት። እንዳልኩት ከእድሜም ጋር ሊያያዝ ይችላል። ግምገማ ችግር አለ። ጥቂቶቹን ላንሳ። አንድ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ጫና ይህንን መታፈን እየጠላ እየጠላ ሲመጣ ጫናውን በማላላት ይቅርታ በመጠየቅ መቆየት ሲቻል በየከተማው ሰው በመግደል ወጣት በመግደል ለማፈን ተሞከረ። የኢትዮጵያ ህዝብ አልቆመም፣ ቀየረ፣ ቼንጅ አመጣ። አንድ ግምገማ ስህተት ነው። ሁለተኛው ስህተት ከዛ በኋላ ከለውጥ በኋላ ይቅርታ ተጠይቆ ህዝቡ ይቅርም ብሎን ነበር። ይሄ ኃይል ዝም ብሎ ብልጽግና ውስጥ ቢቀመጥ ኖሮ ቢያንስ የያዘውን ይዞ መቆየት ይችል ነበር። ቢያንስ ስልጣንም የሰረቀውን ምናምንም ይዞ መቆየት ይችል ነበር። ከብልጽግና የወጣበት የግምገማ ስህተት ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ አድርሷል። መልሶ ማየት አይከብድም። ቀድሞ መገምገም የሚከብደው እንጂ መልሶ ማየት ችግር የለውም ብዬ በስልጣን በሀብት በፎርማል ኢንፎርማል የሀብት ክምችት መንግስት የመሆንን ነገር ዝቅ ያደረገ ግምገማ። ሶስተኛው እሱም ሆኖ ትግራይ ከተካሄደ በኋላ ዝም ብሎ በቃ መረበሽ ሳያስፈልግ የክልል መንግስት ሆኖ መቀመጥም ይቻል ነበር። እኛ ቢያንስ አንዋጋም ነበር፣ ፍላጎት አልነበረም ለመዋጋት። እዛ ጋም ግምገማ ስህተት ነው። ትኩ ከቀማው ሚሳኤል ከቀማው ምናምን እንደፈለግኩ አደርጋለሁ። ምንድን ነው ያደረሰው ኪሳራ? የእያንዳንዱ የትግራይ እናት ትመዝነዋለች። የደረሰባቸውን ነገር ያውቁታል እነሱ። አሁንም ቆም ብሎ ማየት የሚያስፈልገው እንደዚህ አይነት በጣም የተጋነነ ግምገማ የሚያስከትለው አደጋ ነው። ልክ የእስራኤል ሕዝብ የሚያልፍበትን መከራ ሁሉ አልፎ ከግብፅ በወጣበት ጊዜ እስከ ቀይ ባህር የተከተለውን የፈርዖንን መንግስት የሚያስታውስ ነው። አርፎ ካይሮ መቀመጥ ሲገባው ቀይ ባህር ድረስ ተከትሎ እንተዋጠው ማለት ነው። የእስራኤል ህዝቦች ሲያቋርጡ የፈርዖን መንግስት እዛው ቢቀመጥ ኖሮ ችግር አልነበረውም። ተከትሎ መሄዱ ነው ጣጣ የመጣው። አሁንም ቆም ብሎ ማየት ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ማሸነፍ አይቻልም። ቆም ብሎ ማየት ለሁሉም ኃይሎች ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። በዚሁ አግባብ እየሄድን ነው። የተከበረው ምክር ቤት በብዙ ድጋፍ በብዙ ችግር ውስጥ መንግስት በሙሉ ቁመና እንዲሰራ ያደረገ ምክር ቤት ነው። ይሄን ለመገንዘብ ይቸገራል ብዬ አላስብም። የወሰነው ውሳኔ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይጠቅማል፣ ለኢትዮጵያ ብልጽግና ጉዞ ይጠቅማል በራሳችን እቅድና ፍላጎትና መንገድ ለመጓዝ ይጠቅማል። ዝም ብሎ መከተል ጥሩ አይደለም። ፈረስ ዝም ብሎ ጋሪን የሚያስከትለው ጋሪ ማሰብ ስለማይችል ብቻ ሳይሆን ፈረስ ራሱ ግራ ቀኝ ማየት እንዳይችል ተሸፍኖ ነው አይኑ። እኛ ዝም ብለን አንከተል ብለን ያየነው በእርግጠኝነት የተሻለ ውጤት ያመጣል ለኛ ቢያንስ ልንሰራ የምናስባቸውን ስራዎች ለመስራት ያግዘናል ብለን እናስባለን። በተረፈ ግን ኢትዮጵያ እዚህ ውስጥ ተዳክማለች፣ ኢትዮጵያ እንዲሆናለች የሚል ፍላጎቶች ብዙ አይጠቅሙም ብዙ አይጠቅሙም። የኢትዮጵያ ጉዳት የሁሉም ጉዳት ስለሚሆን አይጠቅምም። የኢትዮጵያ እድገት ሌላውንም ይጠቅማል እና ሌሎችም ኃይሎች ቆም ብለው እንዲያስቡ ነው ምክሬ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ መከላከያን በሚመለከት በጀቱ ቢሰፋ ቢበዛ የሚለው ሀሳብ የምናወጣው ወጪ ከጂዲፒ አንጻር ሲታይ አነስተኛል። ብዙ ሀገራት በቅርብ ርቀት ያሉ ሀገራት ከጂዲፒያቸው ከኛ የተሻለ ሀብት ይመድባሉ። ጥቂት የማይባሉ ሀገራት ደግሞ ለመከላከያ ሳይሆን የሀገር በጀት የያዝነውን ያክል በጀት ለመከላከያ ይመድባሉ። ዋናዎቹን አይደለም፣ በቅርብ ርቀት ያሉ ሀገራት ለኢትዮጵያ የተመደበው በጀት ያክል ይመድቡ አሉ። እና በቂ ብር ነው የመደብ ነው ብዬ ልላችሁ አልችልም ማለት ነው። ነገር ግን ለሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ድሮ ከነበረው ሪሶርስ በጣም ከፍ ያለ ተመድቦላቸዋል። ከፍ ያለ ሀብት ተመድቦላቸዋል። የኔ ተስፋ በኢትዮጵያውያንና በመከላከያ ኃይል ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኤፍ 22 የታጠቀ የኢንፎርሜሽን ዋርፌር ከምድር ብቻ ሳይሆን ከሰማይ ማወቅ የሚችል በራዳር በጂፒኤስ የሚዋጋ አየር በአየር ከአየር ወደ ምድር የሚዋጋ ወይም ሱ 35 የታጠቀ ወይ ደግሞ ራፋኤል የታጠቀ የዘመኑን ቴክኖሎጂ የያዘ ሚሳኤሎች የታጠቀ ኒውክሌር ቦምብ ያለው ማንም ቢመጣ የሚመልስ ብዬ ልመጻደቅ አልችልም። ውስነት አለበት። ነገር ግን በእርግጠኝነት መናገር የምችለው ነገር አለ። የኢትዮጵያ ወታደር ያለው ልብ ማንም የለውም። ይሄን ይሄን ስላየሁት በደንብ እናገራለሁ። በቀን 25 30 35 40 ኪሎ ሜትር በእግሩ እየተጓዘ በእግሩ ታውቃላችሁ መቼም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አይከፈለውም። ጀግና ነው። ተራራን ይወጣል ይወርዳል፣ በዝናብ በፀሐይ ይጓዛል። ለሀገሩ ክብር ይሞታል። ለሀገሩ ክብር የሚሞት አስደማሚ ሴትና ወንድ ያሉት ሀገር ነው። ከማንም ጋር በሰላም ብንኖርም የእኛ ዘመናዊ ትጥቅ ግን ልባችን ነው። ይሄ የማይታበል በተግባር የታየ ወደፊት የሚታይ በታሪካችን የታየ ነገር ነው። አዲስ ነገር አይደለም። እና በትጥቅ አይደለም ውጊያ። በትጥቅ ቢሆንማ በሶስት ሳምንት እኮ ጁንታውን መበተን እኮ አይቻልም። እነሱም እንደሚሉት ትጥቁ እነሱ ጋር ነበር እና መከላከያ ብዙ ሀብት የለውም፣ ብዙ ልብ አለው፣ ብዙ ህልም አለው፣ አገሩን ይወዳል። እሱን የሚያጠናክርበት ስራዎች የተሰሩ ነው። ደግሞ ህዝቡም እናንተን ጨምሮ መከላከያ ማለት ሀገር ማለት እንደሆነ ገብቶት በሞራል የሚደግፈው ህዝብ አላያችሁም እንዴ? ሰሞኑን እኮ እንቅስቃሴ ሲያደርግ በሄደበት ሁሉ በየመንገዱ የሚቀልበው ህዝብ ነው ያለው። የህዝቡ ፍቅርና ሞራል ይጠብቀዋል። አሁንም በሞራል አሁንም በሰው ኃይል፣ በትጥቅ፣ በስንቅ፣ በአመለካከት ልናጠናክረው ይገባል። ጥያቄ የለውም። ይሄ ማጠናከር አለብን። በርካታ ወጣቶች ኢትዮጵያን መታደግ የሚቻለው ጠንካራ ሰራዊት ስንገነባ መሆን አውቀው አዋጅ ሳይጠብቁ በከፍተኛ ቁጥር መቀላቀል አለባቸው። የእኛ መከላከያ ደግነቱ ስራ ከሌለው ማረስም ስለሚችል ማረምም ስለሚችል ኪሳራ አይደለም። ይሄ ሁሉ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን የበጀት ነው በጀት የምንፈልገውን ስራ ያሰራናል የሚል ተስፋ አለ። ከዛ በላይ ዲማንድ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ መልሰን ለእናንተ ለማቅረብ የሚያስችል እድል አለ። እኛ መንገድ የምንሰራው ኢትዮጵያ ካለች ነው። ሌላ ግንባታ የምንገነባው ኢትዮጵያ ካለች ነው። ኢትዮጵያ ከሌለች ቅድሚያ የሚሰጠው ለዚህ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ሰላም እና ልማት ማስቀደም ስላስፈለገ በዚህ አግባብ ቀርቧል። ከእናንተ ጋር የምስማማው በቂ ገንዘብ አይደለም፣ ግን ደግሞ ቀላል ገንዘብ አይደለም። ገንዘቡና ልቡ ሲደመሩ ኢትዮጵያን በደንብ መከላከል ይችላሉ የሚል እምነት ነው በእኛ በኩል ያለው። ዲፕሎማሲን በሚመለከት ተቋሙን ማደስ፣ ተቋሙን በከፍተኛ ሪፎርም መቀየር ያስፈልጋል። የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ የምፈልገው ነገር ቅድም የተነገረው ቁጥር ስልሳ ምናምን የሚጠጋ ኤምባሲና ቆንስላ ጽፈት ቤት ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ያስፈልጋታል ወይ የሚለውን በደንብ መጠየቅ አስፈላጊ ነው። አሁን እኛ አያስፈልግም እንደዚህ አይነት ነገር። እኛ ዶላር በየቦታው ከምንበትን ለጊዜውም ቢሆን ለስድስት ወሩ ለዓመትም ቢሆን አሁን ካሉ ኤምባሲዎች ቢያንስ ቢያንስ ሰላሳው መዘጋት አለበት። ቢያንስ ተዘግቶ አምባሳደሩ እዚህ ሆነው ምክንያቱም አምባሳደሮች ለምሳሌ እኔ በኬንያ ያለኝ አምባሳደር እዛ ያለው ውጭ ጉዳይ ወይ መሪ የሚያገኘው በአመት በሁለት ዓመት አንዴ ሊሆን ይችላል። አሁን እዚህ መጥቶ የኬንያን ጉዳይ እዛም ቢሆን ጋዜጣ ነው የሚያነበው፣ እዚህም ቢሆን ጋዜጣ ነው የሚያነበው። እዚህ ሆኖ ፎሎ ካደረገ በኋላ ቀጠሮ ሲያዝለት ሊሄድ ይችላል። ብዙ ሀገራት ኮሮናን አያይዘው ቀንሰዋል። እኛ አሁን ባለብን ሁኔታ ያን የሚያክል ኤምባሲ በየቦታው መጠፍጠፍ አስፈላጊ አይደለም፣ አስፈላጊ አይደለም። ውጭ ጉዳይ ይቀይረዋል ብዬ አስባለሁ። በሚቀጥለው መስከረም የሚመሰረተው መንግስት አሁን ያለውን የኤምባሲ ቁጥር ብንፈልግም ይቀበላል ብዬ አላስብም። አላስፈላጊ ስለሆነ ይሄም ማስተካከል ይኖርብናል። እዛ ውስጥ የሚታረሙ በጣም በርካታ ጉዳዮች ስላሉ፣ ነገር ግን ከማን ጋር ነው የምታወዳድሩት? ዲፕሎማሲው ኢትዮጵያ እና ማን እያላችሁ ብዙ ነው እኮ ኃይሉ። ብዙ ገንዘብ ነው ይፈሰው። በኖርማል ሁኔታ የሚታይ አይደለም አሁን ያለው ጉዳይ። ያን ትንሽ ማስተዋል ያስፈልጋል። በርካታ ወጣቶች ሰልጥነው ወደ ውጭ ጉዳይ ተቀላቅለዋል። ገና ቢሆንም በሂደት ተቋሙ ይጠናከራል የሚል ግምት አለ። ከኤምባሲዎች ያልተናነሰ በጣም የሚያስገርሙ ኢትዮጵያውያን አሉ በአውሮፓና በአሜሪካ አንድ ብር ሳይከፈላቸው ከአምባሳደር ልቀው ተሽለው የሚተጉ የሚሰሩ እኔ ውጭ ጉዳይም በሆን የማደርገው ምንድን ነው? በሆን ነው ያልኩት። እኔ ውጭ ጉዳይም በሆን ሎስ አንጀለስ ላይ ቆንጽላ አያስፈልገኝም። ሎስ አንጀለስ ላይ አገሩን የሚወድ ሳይከፈለው የሚተጋ ዜጋ አለ። እሱን ዲያስፖራ አስተባብር ተብሎ ሌላውን ሰብሰብ ማድረግ ያስፈልጋል። አውሮፓ ላይ ሀገር የሚያውቁ ቋንቋ የሚያውቁ ምናምን የሚያውቁ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ። እነሱን አሳይን እያደረጉ ሌላውን ሰብሰብ ማድረግ ያስፈልጋል። ውጭ ጉዳይ ያደርገዋል። በውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያንም መዘጋጀት አለባችሁ። ከዚህ በላይ ኢትዮጵያ መሸከም አትችልም። የግል የስራ ጉዳይ መሆን የለበትም መሆን የለበትም። አብዛኛው ይቀየራል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ዓለም ላይ አሁን ባለው ተለዋዋጭ ባህሪ እና ጂኦፖለቲክስ የእኛ ዲፕሎማቲክ እይታም ትንሽ መፈተሽ ይፈልጋል። እግረ መንገድ እንደው ለማንሳት ብዙ ሰዎች አርቲክል ያነቡና ከዛ መጥቶ መንግስት ያማክራሉ። እንዲህ እንዲህ እየተባለ ነው እያሉ ማለት ነው። አርቲክል የሚጻፈው ዝም ተብሎ አይደለም። አርቲክል እንዲዘጋጅ፣ እንዲጻፍ፣ እንዲታተም ስራ ተሰርቶ ሰዎች የሚፈልጉትን ሀሳብ ገበያ ላይ አቅርበው እኛ ምንም ሳናስተላስል እሱኑ ገዝተን እሱን የመንግስት ፖሊሲ አድርገን በዛ ወጥመድ ውስጥ መግባት ነው። ከምናነበው ከምንሰማው፣ ከምናየው ባሻገር ከኛ ሁኔታ አንጻር መፈተሽ የሚያስፈልግ ማሰላሰል የሚያስፈልጉ ጉዳዮች አሉ። ዝም ብሎ ዲፕሎማሲ የሚባል ነገር ብቻውን አይሰራም። ማስተር ያስፈልጋል። ያነበብነው ሁሉ ትክክል አይደለም፣ የምንሰማው ሁሉ ትክክል አይደለም። እኛ በምናውቀው ነገር ላይ የዋሽን ሚዲያ በማናውቀው ነገር ልናምኑ አንችልም። ዓለም ላይ የምታዩት ሚዲያ እንደሚቀጥፍ በምናውቀው ነገር አይተነዋል። ስለዚህ በማናውቀው ብዙ ነገር ደግሞ ያው የባሰ ነው ማለት ነው እና ኢትዮጵያውያን ደህንነት ብርቃችን አይመስለኝም፣ ኖረንበታል። ነፃነት ብርቃችን አይመስለኝም። እድሜ ለአባቶቻችን ነፃ ሆነን ኖረናል። ዲፕሎማሲን ብርቃችን አይመስለንም። ዩኤንንም ኤዩም የፈጠርን ሀገሮች ነን። ለእኛ ብርቅ ብልጽግና ነው። ለእኛ ብርቅ ልማት ነው። በምናውቀው ጉዳይ ላይ ጊዜ ከሚያባክኑብን ሰዎች በማናውቀው ጉዳይ ላይ ቢያግዙን ጥሩ ነው። ለምሳሌ እዳ አላግባብ ተጭኖብናል፣ በሚረባ በማይረባ እንከፍላለን፣ ግን አስተካክሎልን ስንል ለመመለስ የሚፈልገው ሀገር በጣም ጥቂት ነው። እውነተኛ ወዳጅ ከሆነ ልማት ላይ ማገዝ፣ ኢንቨስትመንት ላይ ማገዝ ይቻላል። ያ ካልሆነ በምናውቀው ነገር ላይ ግን ብዙ ለውጥ የለውም። በነገራችን ላይ ደህንነት የምንኮራበት የምናወድሰው ጉዳይ ባይሆንም እኔ እና ታገሰን ጨምሮ ተመልሶ መደብ ላይ መተኛት ችግር ያለብን አይመስለኝም። በዚህ ሰው ሊያስፈራራን አይችልም። አብዛኛው የኖርንበትን መደብ የሆነ ዓመታት መተን ስለረሳ ነው ትመለሳለህ ብሎ ሰው ቢያስፈራራን አንቀበለውም፣ አንፈልገውም፣ መቀየር እንፈልጋለን። በክብር በነፃነት ከመጣ ግን ብዙ ከባድ አይደለም እና ሀገራት ላይ ያለው ጨዋታና ቁማር ቀስ ብሎ ማየት ይፈልጋል። እኛም ደግሞ ለማን ሞር ተአማኒ መሆን እንደምንፈልግ ማን ሞር በእኛ ስራ መታመን መደሰት እንዳለበት እንደምናስብ ቆም ብሎ ማየት ይፈልጋል። እኛም ጋር ችግሮች ስላሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ ሺህ ሆኖ ከሚጮህብን የሆነ አካባቢ አንድ ሰው ሲናገር እንደነግጣለን እና ፎከሱ እዚህ መሆን አለበት። የኢትዮጵያ ልማት፣ የኢትዮጵያ ነጻነት፣ የኢትዮጵያ ሰላም፣ የኢትዮጵያ አንድነት ፕራይመርሊ የሚረጋገጠው በኢትዮጵያውያን ብቻ ነው። ሌላው አጃቢ ነው። ስለዚህ ፎከሱ ወደዚህ ቢሆን ዲፕሎማሲው፣ መከላከያው፣ ሰላሙ ይረጋገጣል። ነገር ግን ሰላም ምንም ቢከፈልላት ወርዝ ታደርጋለች። በመታገስ ፈጥነን ባለመወሰን ሸብረክ በማለት የአንድ ቀን ሰላም ካገኘን ፕሮጀክቶች እንጨርሳለን። ለሰላም የሚከፈል ዋጋን ለጦርነት ከሚከፈል ዋጋ ጋር አንድ አድርጎ ማየት ጥሩ አይደለም። አብዝተን ሰላምን የምንሻ አብዝተን ለሰላም የምንሰራ መሆን አለብን። ልማት ሊረጋገጥ የሚችለው ሰላም ካለ ብቻ። ከለማንሳ ሁሉ ይመጣል። ዋናው መልማት ነው። ጤናን በሚመለከት የእናቶችና ህፃናት ሞት ለመቀነስ ሰፋፊ ስራዎች ተጀምረዋል። ጤና ጣቢያ እያስፋፋን ነው። ጤና ኬላ ግንባታዎች ተደርገዋል። ሙያተኞች እንዳይበተኑ መኖሪያ ቤት እየገነባን ነው። በነባር ጤና ጣቢያዎች፣ ጤና ኬላዎች ሶላር ኢነርጂ፣ ንጹህ ውሃ እያስፋፋን ነው። እንደተባለው እናቶች እንዳይቸገሩ ከሁለት ሺህ በላይ ለእናቶች ለሁል ጊዜ ማቆያ ቦታዎች ተሰርተዋል። ሆስፒታል ግንባታዎችም እየተካሄዱ ነው። አምቡላንሶችም በሺ የሚቆጠሩ ከክልል ጋር በመሆን አስፋፍተናል። በጀትም እንዳያችሁት ኦልሞስት ደብል ነው፣ ግን መጠናከር አለበት። በተለይ የግል ሴክተር በስፋት ሊሰራበት የሚገባው አንዱ ኤሪያ ጤና ነው። የግል ሴክተር በስፋት ማስገባት ይኖርብናል። መከላከል ላይ በማይተላለፉ በሽታዎች ላይ የተነሳው ሀሳብ ሁሉ ትክክል ነው። በእርግጥ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ያላቸው ትላልቅ ሆስፒታል በካንሰር፣ በኩላሊት እና በልብ ሕክምና ላይ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ዲፓርትመንቶች እየከፈቱ ነው። ኢንቨስት እያደረግን ነው። በጊዜ ብዛት ውጤታማ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ። መታገዝ ያለባቸው የግል ሴክተሮችም አሉ። በልብ ሕክምና ኢትዮጵያዊ የሆኑ አንድ ሐኪም ከዚህ ቀደም በእስር ላይ ነበሩ። ከለውጥ በኋላ ተፈቱ። በጣም አነስተኛ በሚባል ቦታ የብዙ ሰዎችን ችግር እየፈቱ ይገኛሉ። እንደነዚህ አይነት ሰዎች መታገዝ አለባቸው። ብዙ ብር ባይኖራቸውም ቅድም እንዳነሳሁት በብዙ ልብና መሻት እያገለገሉ ስለሆነ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ ሊሰሩ የሚችሉ እነሱም ማገዝ ያስፈልጋል። ችግራችን ስለሚቀርፍ ከሰለጠነው ዓለምም የሚመጣ አቅም ካለ መጠቀም ጥሩ ነው። አልኮል፣ ትንባሆ እንዲቀንሱ ማድረግ፣ ሀሺሽ እንዲቀንስ ማድረግ፣ ጭፈራ ቤት እንዲቀንስ ማድረግ፣ ማስ ስፖርት እንዲበራከት ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህ አጋጉል ባህሪዎች ትውልድን የሚያበላሹትን ቀነስ እያደረጉ ሞር ስፖርት ላይ ችግኝ መትከል ላይ ወክ ማድረግ ላይ ማስፋት አዲስ አበባ ውስጥ የምታዩት አብዛኛው ወኮይ ማስፋፋት ስራ ከዚህ ጋር ይያያዛል። ታክሲ እየቀነሰ ሰው በእግሩ እንዲሄድ በእግር መሄድ ጤና ነው። በእግር መሄድ በጣም ብዙ ችግሮች ይፈታል። ገንዘብ ብቻ አይደለም። ነገር ግን በቂ ወኮይ የለም። እሱን እያሰፋን ጤናችን የምናሳደግበት መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል። ሆስፒታሎች እናሰፋለን። በጀቱ አሁንም ቢያድግም በቂ አይደለም። የግሉ ሴክተር እየገባ የሚያሻሽለው ቢሆን ጥሩ ነው። በጎዳና ላይ ያሉ ዜጎችን በሚመለከት ያላችሁት ሁሉ ትክክል ነው። ግን አሁንም ኢትዮጵያውያን ከተደመር ቀላል ነገር ነው። መቶ ሺህ ኢትዮጵያዊ ከወሰነ ጎዳና ላይ አንድም ሰው አይኖርም። አንዳንድ ሰው ለመውሰድ ከወሰነ ማለት ነው። መቶ ሺህ ዲያስፖራ ከወሰነ ጎዳና ላይ ሕፃን እንዳይኖር ማድረግ ይቻላል። አንድ ሰው አሳድጋለሁ ካለ ነገር ግን ጎዳና ላይ ያለው ችግር ኢኮኖሚ ብቻ አይደለም። አንደኛው ኢኮኖሚ ነው፣ ድህነት ነው። ሁለተኛው ወላጅ አልባ መሆን ነው። ሶስተኛም ልጆች ባልባሌ ሱስ መያዝና በቤተሰብም በሚያግዙ ሰዎችም ስር መቀመጥ አለመፈለግ ነው። የሚያግዝ እያለም ካምፕ እያለም የማይፈልጉ ልጆች አሉ። አዳዲስ ሱሶች ከመለማመድ ጋር ተያይዘው ያም ሆኖ ከግል ሴክተር ጋር በመሆን ካምፖች የገነባናቸው አሉ። ባለፉት አመት አመት ተኩል አሁንም በቅርቡ ከውጭ ሀገር ሰዎች ጋር እንዲሁ ለመገንባት ስምምነት አድርገናል። እንገነባለን፣ ለመያዝ እንሞክራለን። ባስወጣን ቁጥር የሚፈስ ከሆነ ዋጋ የለውም። ያለው እንዳይወጣ የወጣው ደግሞ እንዲመለስ እያደረግን በጊዜ ብዛት ችግሩ ይፈታል የሚል ተስፋ አለኝ። አሁን ግን እንዳላችሁ ትንሽ እየተባባሰ መጥቷል። ይሄ ደግሞ ጎዳና ላይ አዳዲስ ባህሪ አዳዲስ ዘረፋም ስለሚያስከትል አስቡ መስራት ያስፈልጋል። በመጨረሻ ምርጫን በሚመለከት <clears throat> በርካታ ሀሳብ አንስታችኋል። ያው ምርጫችን ለሁሉም ኢትዮጵያን ለሚወዱ ኢትዮጵያውያን ያስደመመ ምርጫ ነበር። እኛም ተምረንበታል፣ ዓለምም ተምሮበታል። የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጥ አስተማሪ መሆኑን በተግባር አሳይቷል። ቅድም እናንተን ለማመስገን የፈለግኩት በእኔም ውስጥ ያለው ደስታ በእናንተም ውስጥ ያለው ደስታ ተመርጫለሁ አልተመረጥኩም የሚል ሳይሆን ኢትዮጵያ አሸንፋለች የሚል ስለሆነ ነው። አብዛኛው የፓርላማ አባል በዚህ ምርጫ ያልተወዳደረ ቢሆንም በብዙዎቻችሁ ላይ ያየሁት በምርጫው ላይ ያላችሁ እይታ፣ ምልከታ የሚያሳየው ግን የኢትዮጵያ አሸናፊነት የብዙዎቻችን ፍላጎት መሆኑን ያመላክታል። ይሄ እጅግ ደስ የሚል ነገር ነው። ምርጫ ቦርድ ያደረገው ሙከራ መደነቅ አለበት፣ ማጠናከር ቢገባንም፣ ፍርድ ቤት ያደረገው ሙከራ መጠናከር አለበት። በእርግጥ ፍርድ ቤት ላይ በጣም ሰፊ ስራ ያስፈልጋል። አሁንም አንዱ የሌብነት ችግር ያለው እዛ አካባቢ ነው። አልጠራም፣ አልተስተካከለም ተቋሙ። ብዙ ስራ እና ማሻሻያዎች ያስፈልጋል ወደፊት። ነገር ግን እሱም ቢሆን ሙከራው መደነቅ አለበት። ሚዲያዎች ያደረጉት ነገር መደነቅ አለበት። ተፎካካሪ ፓርቲዎች ያደረጉት ነገር መደነቅ አለበት። ተፎካካሪ ፓርቲዎች በተቻለ መጠን የተሻለ ምርጫ እንዲደረግ ጥረት አድርገዋል። እንግዲህ ማሸነፍና መሸነፍ እንኳን ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲ ከኛ ወዲያ የሚሉትም ሲቸገሩ አይተናል። መሸነፍ የሚዋጥ ነገር አይደለም፣ ይከብዳል። ያ የሚያመጣው አዳዲስ ባህሪዎች በሆደ ሰፊነት ማየት ይፈልጋል። በነበረው ሂደት ግን አርባ ምናምን ፓርቲዎች አስደናቂ ነገር አድርገዋል። ሰላማዊ እንዲሆን ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን የበኩላቸውን ጥረት አድርገዋል። ይሄ መደነቅ አለበት። እኔ የሚያስፈራኝ እና ይሄ ምክር ቤት በተለይ የማትወዳደሩ ሰዎች በጣም እድለኛ ናችሁ ብዬ እንዳስብ የሚያስፈራኝ የህዝቡ ነገር ነው። እስከ ስድስት ሰዓት ሰባት ሰዓት ከሌሊቱ የመረጠን ህዝብ ምን አድርገን ነው የምናገለግለው? ምን ብናረግ ነው ደህንነት የሚቀንሰው? ምን ብናደርግ ነው ከደሳሳ ጎጆ የምናወጣው? ይህ ህዝብ ምንም ሳይደረግለት እኛ እንኳን የምንመረጥ ሰዎች የማናደርገውን ሰባት ዘጠኝ ሰዓት ቆሞ ለይት አልገባም ብሎ መርጦን ነገ በሙስና የምንሰርቀው ከሆነ ሞት ይሻላል። አደገኛው ነገር ይሄ ነው። የወጣችሁ በጣም እድለኞች ናችሁ። በእናንተ ጊዜ የነበረው ምርጫ እንደዚህ አልነበረም፣ ታውቃላችሁ። አሁን የሚመጣው ፓርላማ እናንተ ከነበራችሁ ጥረትና ትጋት አምስት አስር እጥፍ ማደግ አለበት። በእርግጥ ይህ ፓርላማ ባለፉት ሶስት ዓመታት ያለፈበት መከራ ብዙ ነው። ይህ ፓርላማ እንደ ኖርማል ፓርላማ የሚታይ አይደለም። ትልቅ ኃላፊነት የተሰማው ለብዙ ፖለቲከኞች አስተማሪ የሆነ ነገር ያየንበት ፓርላማ ነው። ይህንን ፓርላማ ስትወጣ የምትከፍለው ታክስ ላይ መጨቃጨቅ፣ ቤት ላይ መጨቃጨቅ ተገቢ አይደለም። በነፃ ያገለገለ ነው። ክብር ይገባዋል። ተከብሮ ተከብሮ መሄድ አለበት። ክብር የሚገባው ስብስብ ስለሆነ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ልምድ አለው። ልምድ አለው። ቢያንስ ቢያንስ ሌብነት ልምምዱ የቀነሰ ነው። ይህንን እያንዳንዱ ቀበሌ፣ ወረዳ፣ ዞን፣ ክልል መጠቀም አለበት ለራሱ ሲል። ይሄ ፓርላማ እንደዚህ የሚመሰገን ከሆነ አሁን ይመጣው ደግሞ ሸክሙ በጣም ብዙ ነው። እኛ ሀገር ፓርላማ ደሞዝ አይከፈለውም። እኛ ሀገር ፓርላማ ጥቅማ ጥቅም የለውም። እዚህ ኬንያ፣ ኡጋንዳ ብንሄድ ፓርላማ የተለየ ነገር በነፃ ነው በሀገር ፍቅር ስሜት የሚሰራው። ነገር ግን ዘንድሮ የተመረጠን ሰዎች ከዛ በላይ ኃላፊነት ተሰምቶን ካልሄድን የህዝቡ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው። ቢያንስ ቢያንስ ባንሰርቀው፣ ቢያንስ ቢያንስ ሰዓት ባንቆጥር፣ ቢያንስ እሱ መደብ ላይ የተኛ በሚያፈስ ቤት ውስጥ እየሆነ እኛ ከዛ ያለፈ ነገር ባንፈልግ እና ብናስተባብረው የኢትዮጵያ ህዝብ መምረጥ ብቻ ሳይሆን መስራትም ይችላል። ይኸው በችግኝ እኮ እያየን ካመነ ይሰራል። ቀርበን ተባብረን ሰርተን ኢትዮጵያን የሚያሻግር ነገር ማድረግ ይኖርብናል። እዚህ ያለው ምክር ቤት ባለው ልምድ ረዥም ጊዜ ያገለግላችሁ ሰዎች አላችሁ። በየደረጃ ያለውን መስተዳድር በማገዝ ብልጽግና እንዲረጋገጥ የሰለጠነ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲደረግ ሰዎች በነፃ መናገር ብቻ ሳይሆን ኃላፊነት የሚሰማቸው ማድረግ ከእናንተም ከእኛም ይጠበቃል ብዬ አስባለሁ። በእኛ በኩል ምርጫውን ካሸነፍን ምርጫ ቦርድ አሸንፋችኋል ካለ ከዚህ ቀደም እንደነበረው አይነት መንግስት ኢትዮጵያ ደግማ እንድትፈጥር አንፈልግም። እኛ የምንፈልገው ከየፓርቲው ያሉ ሻል ሻል ያሉ ሰዎች አንድ ሚሆን ሁለት ካቢኔ ውስጥ አንድ ሚሆን ሁለት በየኤጀንሲው በየክልሉ በየምናምኑ እየገባ ሀገሩን የሚያግዝ ፖለቲካ ሲመጣ የሚጨቃጨቅ ልማት ሲመጣ አብሮ የሚሰራ ነው እንጂ የምንፈልገው ተቃዋሚ የሆነ ሁሉ ከወደቀ ወድቀሃል አምስት ዓመት ጠብቅ አንልም። በእርግጥ ይሄ ምርጫ በጣም ተሸውደው በወዳጆቻቸው የግምገማ ስህተት ምክንያት ተሳስተው ያጡ ሰዎች አምስት ዓመት መጠበቅ ሊገደሉ ይችላሉ። ከዛ ውጭ ግምገማ ሳያሳስተው ጸንቶ ቆሞ በውድድር ውስጥ ያለፈ ግን በየደረጃው በአስፈጻሚ ውስጥ በተለያየ አካላት ተሳትፎ ጠንካራ መንግስት፣ ሀገር የሚያሻግር መንግስት ማድረግ አለብን። ይሄን የምናደርገው ኢትዮጵያ ታሸንፍ፣ ኢትዮጵያ አሸንፋለች ካል ብልጽግና አሸንፏል ከሚለው ጋር በጣም ይራራቃል። ኢትዮጵያ የምታሸንፈው ልጆቿ ሁሉ በጋራ ሲቆሙላት ስለሆነ በእኛ በኩል የምንፈልገው በየትኛውም ደረጃ ቢሆን በየትኛውም ደረጃ ቢሆን አገሩን በነፃነት ማገልገል የሚፈልግ ሰው ከእኛ ጋር ሆኖ እንዲያገለግል እንፈልጋለን። እኛ ፍላጎታችን የኢትዮጵያ ቀጣይነት፣ የኢትዮጵያ ሰላምና ብልጽግና ብቻ ነው። ይህን የሚያስቡ ሰዎች ሁሉ አብረውን ቢሰሩ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል ብለን እናስባለን። በዚህ ውስጥ የሚጎዳ ፓርቲ የለም። አምስት ዓመት ደግሞ ሲደርስ እንጨቃጨቃለን፣ ችግር የለውም። ያኔ ደግሞ እንደገና ምርጫ ይካሄዳል። የኢትዮጵያ ህዝብም አሁን ባደረገው ሪፍረንደም ሪፍረንደም ነው ያደረገው ባይዘወይ የኢትዮጵያ ህዝብ የተመዘገበው ከተመዘገበው የመረጠው በፐርሰንቴጅ ብታወዳድሩት በዓለም ላይ አደግኩ የሚል ሀገርም አሜሪካን ጨምሮ ሊመርጥ ከሚችል ዜጋ የመረጠው ቁጥር የኢትዮጵያ በጣም ብዙ እጥፍ ይበልጣል፣ ይሻላል። መርጧል፣ ወጥቶ ነግሮናል። ለእኛም ለሌላውም የፈለገው ሰላም ነው። መንግስት ጠንካራ መንግስት ነው። ዝም ብላችሁ የሚላላክ ነገር አታምጡብኝ ብሏል። አሁን ይሄን ለማፍረስ ደግሞ የቋንቋ አዳዲስ ቋንቋዎች ይፈጠራሉ። አንሰማም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሪፍረንደም እናከብራለን። የኢትዮጵያ ሪፍረንደም ግን ሜሴጁ አንድ ፓርቲ ይለፍ ሳይሆን ኢትዮጵያ ታሸንፍ እንደሆነም በደንብ እንገነዘባለን። ኢትዮጵያውያን በጋራ ሆነን የተሻለ መንግስት፣ የተሻለ ስርዓት እንፈጥራለን፣ ብልጽግናችን እናረጋግጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ አትፈርስም፣ አትሸነፍም፣ አትወድቅም። ያለፍንበት ፈተና ሁሉ የሚያሳየው ሬዚሊየንት ህዝብና ሀገር መሆናችንን በቀላሉ የማንፈርስ መሆናችንን ይሄን ለጠላትም ለወዳጅም አሳይቷል። ኢትዮጵያ ህዝብ ይቀጥላል። ምናልባት የተለመደ ጉዳይ ባይሆንም አሁንም ደግሜ ማረጋገጥላችሁ ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይወዳል፣ ይደግፋል፣ ያሻግራል። ይሄን አይተነዋል። በዚሁ መንፈስ በአንድ ልብ በተባበረ ክንድ ቀጣዩን ዘመን የተሻለ እናደርጋለን። ይህ ምክር ቤት ባለፉት ስድስት ዓመታት ለሰራቸው ገድሎች ታሪክ ያወሰዋል። በቅርበት ባየሁት ልምምዴ ከፍተኛ ምስጋናና አክብሮት ለእናንተ አለኝ። በተለየ ካፓሲቲ በጋራ ሀገር ለማበልጸግ እንደምንሰራ ተስፋ አድርጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም